မလန်းစကားဝိုင်းဒုတိယပိုင်းဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ပါသဖြင့်ဥဆောင်နာယကဆရာကြီးနဲ့တကွဆရာဆရာမများစင်မြင့်ထက်တွင်နေရာယူပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်ဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီစဉ်နမနီအရာဗမာလဲစကားဝိုင်းဒုတိယပိုင်းပြန်လည်စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒုတိယပိုင်းပြန်လည်စတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် နမောတတသုံးစီမြစ်စုဖျားတော်ကြီးအခမ်းအနားစတင်ဖွင့်လို့ကြပါလို့ရှင်နမောတတဘေကဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘေကဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာ နမောတတဘေကဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်လေးစတင်ပါမယ်ဒီဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်ကတော့ဆရာရဲ့ကြီးမားတဲ့မေတ္တာနဲ့အားလုံးရဲ့ရင်ထဲကနေပြီးတော့သိကျင်တဲ့အရာတွေအကြံပြုကျင်တဲ့အရာတွေဘဝနဲ့ဆက်ဟပ်ပြီးတော့သကောင်းပိုင်းဆိုတဲ့အတိုင်း အားလုံးကိုပါစေချင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဒီမှာလဲစိတ်ဝင်စားနဲ့ question တွေအများကြီးပေးထားပါတယ်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကြတော့လူပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့မိမိသိလို့တဲ့သို့မဟုတ်မိမိသိသွားပြီးဘဝမှာအကျိုးရှိသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးများကို မျှဝေခြင်းနဲ့သို့မဟုတ် မေးမြန်းခြင်းနဲ့ပြိတ္တကိုလူနဲ့အရင်နံပါတ်1စပါမယ်လူတလဲစာရွက်တဲ့မိတာတဲ့မိကုံးလေးကို အလှည့်ချားစီနဲ့လုပ်တော်ပေးပါမယ်ရှင်တရားဆရာမများအားလုံးကိုဒီကနေဂါရပြုပါတယ်အဲကျွန်မဆရာကြီးတင်ပေးထားသမျှဟာကိုလည်းကျွန်မနှစ်တော်ကြာလိုက်နာမပေါ့အစင်မပြတ်လိုက်နာနားထောင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ကတိခဲ့တဲ့ဟာလေးကတော့ဟိုရင်ထဲကိုမရောက်ပါဘူးဟိုနားထောင်ကောင်းတယ်အင်တန်နှစ်ချိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာကျွန်မ ဘာလိုနေလဲဆိုတာလဲကိုယ့်အကူမသိခဲ့ပါဒါမင်းရဲ့ဆရာကြီးဟိုမမကြီးအိမ်မှာစွန့်ကြွေးဘာဇူလာမြင့်နေမတိုင်ခင်ကစွန့်ကြွေးမှာသူလဲနဲပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာကြီးပြောတဲ့စကားဆရာကြီးအိမ်နေရတော့ကအားမလို့အားမရနဲ့တပည့်ယောဂီတွေလူနေတယ်အပြင်ကျမကလည်းတော်တော်နီးပါတယ်ရှေ့ဆုံးနားလောက်မှာဖြစ်နေ ဆရာကြီးကအဲ့နေအားမလို့အားမရနဲ့ဒီလောက်လွယ်တာဒီလောက်ပညာတွေတက်တာအတက်ပညာတွေစုံနေတာဘာဖြစ်လို့ဒီဟာလေးကိုဆရာသင်ပေးတဲ့အသိပညာလေးကိုရင်ထဲမရောက်နိုင်ရလဲဆိုပြီးဆရာကြီးကအားမလို့အားမရနဲ့ဆရာကြီးကစူပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျမရှေ့ဆုံးကနေရှက်လဲရှက်တယ်လို့ကိုယ်ဓာဖြောက်နိုင်ကိုဖြောက်လိုက်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုမျက်နှာတွေလည်းတအားကိုပူနေပါတယ် ကိုကိုပြောနေတယ်လို့ပဲလို့လဲထင်မိပါတယ်ဆရာပြောလို့အတ္တကြီးနဲ့သိမ့်ပတ်ပြီးငါအများစောင်းပြောနေလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့တဒုတ်လည်းရှက်မိပါတယ်နောက်ကားပေါ်ကျတော့အမျိုးသားကိုပြောပါတယ်ဆရာကြီးပြောတာတော့နည်းပါသေးတယ်လို့ကိုတွေလည်းဒီလောက်နားထောင်နေတာဘာမှလည်းမကြိုးစားဘူးအဲ့တော့အဓိကကိုကိုကိုစမ်းစစ်လိုက်တော့ကိုစင်မှာစန္ဒမရှိဘူးဝရိယမရှိဘူးအဓိပတိမထားဘူးပညာလည်းမရှိအဲ့တော့အဓိပတိ ဟိုစာပေါ့ဘာလို့ခေါ်မလဲပဋ္ဌာန်းနေရလို့ဒီပတိမရှိတာပေါ့နော်ပတိပစ္စဟိုစာအဲ့တော့ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ကိုချိုရေလို့အဲလိုလေနားထောင်နားထောင်ပြီးတော့ဘာမှလည်းမတူးတက်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့အင်းရောက်သွားတာပေါ့လေအဲ့ဒါပြီးတော့ဘာဆိုလားပြည့်နေမတိုင်ခင်မှတ်မှတ်ရရဆရာကြီးကလောဘစွန့်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုစတင်ပါတယ်ဘာဆိုလားပြည့်နေမှာအဲ့ဒီဟာလေးကိုလည်းဘာမှမသိတယ်ရင်ထဲတော့အားနှစ်ချိုက်တယ်နှစ်ချိုက်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်ဘာဆိုလားပြည့်နေကြတော့ ကျမအမျိုးသားကိုပြောပါတယ်ကျမဥပုစောင့်မယ်လို့ဆိုသူကအံ့ဩတကြီးနဲ့ကြည်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျမကဒီတက်ရွယ်အထိဥပုကရီလို့ရပါတယ်သူကတော့စောင့်တယ်ကိုကတော့မစောင့်တာဆိုတော့ဥပုစောင့်ရုံမကအောင်ကျမပြောတယ်သမင်းစားတောက်ပြီးရင်လို့အနီးနာပဏိတယာမကျောင်းကိုတရားတော်ထိုင်မယ်လို့ဆိုတော့သူကဘာမှမပြောပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့โอเคအဲ့ဒီဥပုစောင့်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥပုကို စောင့်ရင်ကောင်းတယ်ဆိုတာလောက်ကတော့ငငယ်တွေကတော့သိတာပေါ့ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတာလောက်ကလေးပဲသိဆရာကြီးပြောတဲ့ဟာကိုမထိဘူးလောဘစွန့်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအရာမထိခဲ့ဘူးအဲ့နေရတော့ကိုဥပုသ်စောင့်ရင်လို့ငါစာဖတ်ချင်တာဂျာနယ်တွေဖတ်ချင်တာသတင်းအပြင်းတွေဖတ်ချင်တာ TV ကြည့်ချင်တာစားချင်တာညနေပိုင်းကိုလူတာပိန်နဲ့စားချင်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုမစွန့်နိုင်လို့ငါဥပုသ်မစောင့်တာပါလားဆိုတဲ့အတိမရှိဘူး မရှိဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘာကိုယ်အမလီငါဥပုသ်ဆောင်ရင်တော့ငါတော့ဒါဒီမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အပေါ်ရန်အတိလောက်ပဲရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နေ့ကတော့ကိုဂျာနယ်လည်းမဖတ်ဘူးဂျာနယ်ကလည်းယူသလားမပြောနဲ့အတင်းဖြင့်အကုန်ဖတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းလုံးဝမဖတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ TV လည်းလုံးဝမဖွင့်ဘူး၁၂နိုင်မထိုးခင်အထိကတီလာယူတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆရာရဲ့စာအုပ်တွေပြန်ဖတ်တယ်တခြားဓမ္မစာအုပ်တွေကလွဲလို့ကျန်တာဘာမှမဖတ်ဘူးပေါ့၁၂နိုင်မထိုးခင်သမင်းစာပြီးတော့ပါဏိတယာမှာတွားတယ်အဲ့တော့ သူလိုက်မလားလို့မေးတော့သူလည်းလိုက်လာတာပေါ့လေသူကနေသူကတော့ဥပုပ်ဆောင်နေကြအရင်သူဥပုပ်ဆောင်နေကျမကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကိုလာမဆောင်တာသူအကုသို့တော့ပွားသေးတယ်ယူပါလို့ဥပုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့င်းလည်းနားထောင်နေဟိုဟာဒီလည်းဖတ်တယ်ဒီဟာလေးလည်းဖတ်တယ်ဆိုတော့တခုံးပဲပြောတယ်ယူဥပုပ်မဆောင်မဆောင်နဲ့သူများအကုသို့လိုက်မပွားနဲ့ဆိုအေးဟုတ်ပါရဲ့ဆိုကိုစိတ်ကိုအဲ့လိုပဲနေလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သွားလိုက်တာပဏိတနာရမှာသွားတော့9နိုင်လောက်ထိပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့လေ TV တွေပါမကြည့်ဆရာပြောတာလေငါတို့ဒီတရက်ကလေးတောင် ဒီလောဘကိုမစွန့်နိုင်ဘူးလားလို့ကိုကိုကိုသုံးတတ်လိုက်တယ်ရှက်တာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးတနေ့မစားရတာဘာဖြစ်သွားမလဲဒီလောဘတွေကဒီစာလေးတွေမဖတ်ရတာဘာဖြစ်သွားမလဲကိုပါကိုဒီ TV မကြည့်ရတာဘာဖြစ်သွားမလဲဒါလောဘစွန့်တာပဲဆိုပြီးတော့လောဘစွန့်တဲ့ဥပုပ်လေးကိုရလိုက်တာပေါ့နော်တန်ဖိုးရှိရှိတရားစာအုပ်တွေလည်းအင်းအများကြီးဖတ်ပြတယ် TV ကလာတဲ့တရားတွေလည်းနားထောင်ပြလိုက်တယ်အရင်ဝန်းတာသွားတယ်ကိုကိုအဲ့ဒါနောက်တိကျတော့ဆရာကိုဆက်ပြောတယ်ဆရာလို့တင်းတင်းလေးလို့ ဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့ဥပုပ်ကလေးကိုရလိုက်ပါတယ်လို့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဥပုပ်လေးရလိုက်တယ်လို့အရင်ဥပုပ်မဆောင်တာကိုယ့်ဘာကို excuse နဲ့မတင်ငါဟိုစားပေါ့ဒါဒီမလုတ်တာလောက်ပဲဆိုအပေါ်ရံမဲ့တည်တယ်ဒီလောဘစွန့်နေဆိုတဲ့ဟာကိုရင်ထဲမှာထိသွားတယ်အဲ့ဒါအပြင်ဆရာလဲအင်းကောင်းနဲ့ကောင်းနေပေါ့ဒါပဲပြောတာပေါ့နောက်တစ်ခုကဆရာလို့တနေ့ဘီလိုရှင်းတယ်လို့ခဏခဏရှင်းတယ်ရှင်းပင်တဲ့အဲ့ဝတ်တွေကိုကိုမဝတ်တဲ့အဝတ်တွေကိုဟာငါဒါလည်းမဝတ်ဘူးဒါပဲနဲ့မစွန့်နိုင်ဘူး အာငါနောက်တစ်ခါဝင့်မယ်ဆိုပြန်ထည့်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဗီဒီယိုထဲမှာအစ်စ်ဝဲတာတွေရောသူများပေးတာတွေရောအဟောင်းတွေရောအကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာစုအဲ့ဒီဆရာပြောတဲ့လောဘစွန့်တာလေးကိုပြောပြီးနောက်ပိုင်းမှာဗီဒီယိုရှင်းတာတခါမှကိုမလို့ကိုနဲ့အဆက်တော်ဘူးထင်တာတို့အစ်စ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ဒုတိယ good second နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမအော်ဒါလေးကငါဒီအစ်စ်လည်းမွေးဖြစ်တာကြာပြီဒီပိဿာလေးငါလည်းမချုပ်ပဲနဲ့တင်ထားတာကြာပြီငါလောဘစွန့်မဲဆိုတဲ့ဟာနည်းနဲ့ပဲသူများကိုပြီးပြစ် အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးပြည့်ပြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျမကိုတွေ့လေးမလို့အဲ့ဒါလေးမျှဝေတာပါရှင်ဒီလောဘစွန့်နဲ့အသိပညာလေးကဘလောက်အထိကိုယ့်အတွက်ဘဝကိုငြိမ်းချမ်းလဲဆိုတာလေးကိုဟိုအင်မတန်မှဆရာကြီးကျေးဇူးကြောင့်ဒီဟာလေးကိုအဲ့အသိပညာလေးကိုကြားလိုက်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်ဆရာကြီးကလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အာ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အမကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုစာရွက်နဲ့မေးရတဲ့ question လေးတွေကိုအချိန်မလောက်ရင်မဖြေလိုက်ရရင်ခံစားရမှာစိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စတင်ပြီးဖြေကြပေးပါမယ်ရှင်စလိုက်မယ်နော် question ပထမဆုံးဆရာကပဲမေးမြန်းတဲ့ question တွေကတချို့ကိုစတင်ဖြေချပေးပါမယ် panelist အသီးသီးကသက်ဆိုင်ရာ question လေးတွေကိုဖြေပေးပါမယ်ရှင်နောက်တော့ ခုမေကွန်းလေးမေးထားတာကအရေးပေါ်လို့ငါအရေးမဟုတ်ရင်တဲ့အရေးပေါ်နိုင်တဲ့တတိကသိရမယ်တရားလားပယ်ရမယ်တရားလားတဲ့ဟောတတိကတော့ပယ်လို့မရပါဘူးဟလားရိတ်ကတော့ပေါ်မှာပဲဒါကသိရမယ်တရားပါဟုတ်လားအဲ့တော့အကျေသိကျင်ပါတဲ့ဟိုအကျေလည်းမရှိပါဘူးအကျေနဲ့လည်းမရှိပါဘူးဟုတ်လားအဲဒီလင်းလင်းကွယ်လို့ရိတ်ကြလာတာကအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဒီအကျိုးတရားကိုဘယ်သူမှပိုင်လို့ မရဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါကိုသိလို့ရှိရင်အကျိုးတရားကိုကျွန်တော်မသိမ့်ပိုက်တော့ဘူးကိုကဘာပဲလုပ်ရတာအကြောင်းပဲလုပ်ရတာနော်ဒီအကျိုးတရားကသူ့သဘောသူဆောင်ပေါ်လာမှာအဲ့တော့အဲပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်အကြောင်းတရားပြည့်စုံအောင်လုပ်လိုက်တာနဲ့အောင်မြင်ခြင်းဟာသူ့သဘောသူဆောင်ပေါ်အောင်မြင်ခြင်းကိုငါးကြောင်ငါးပိုင်နဲ့မသိမ့်ပိုက်လိုက်နဲ့ကျွန်တော်အောင်မြင်လို့ရှိရင်ငါအောင်မြင်တယ်လို့သိမ့်ပိုက်လိုက်တာအဲ့ဒီတိုင်းပဲအလုပ်တစ်ခုလုပ်လို့မအောင်မြင်လို့ရှိရင်လည်းအကြောင်းမပြည့်စုံလို့ပဲအကျိုးမဖြစ်တာ ငါကြာရှုံးတယ်လို့သွားသိမ့်ပိုက်လိုက်လို့ကိုကို suicide လုပ်တာ depression ဝင်တာကျွန်တော်တို့ကဒါနေ့ depression ဘာကြောင့်ဝင်တာလဲ suicide တွေဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာကဒီအကျိုးတရားကို तू ကသွားသွားသိမ့်ပိုက်လိုက်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်လဲငါအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းပြည့်စုံလို့ပဲအကျိုးလေးဖြစ်သွားတာအဲ့လိုလေးနေလိုက်လို့ချင်းမာနာလည်းမဖြစ်ဘူးငါငါငါဆိုနေရတကငါကြောင့်ဆိုတာလည်းမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့အကြောင်းကြောင့်ကြောင့်အစင်မပြေလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီအစင်မပြေတဲ့တွေကကိုအကြောင်းမပြေစုံလို့ပဲအဲ့တော့ဘာပဲလုပ်မှာအကြောင်းပဲ ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်မယ်ဆိုနှုတ်ဖို့ရင်အစင်ကြာရှုံးလဲရှုံးတော့ဒါငါကြာရှုံးတယ်လို့လဲယူလိုက်ရောသူက depress ဖြစ်မယ် suicide လုပ်မယ်ကိုကိုကိုဒီလိုတွေဖြစ်နေတာပါအဲ့တော့ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးလေးကလင်းကွယ်လို့အရေးကြတာကတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးအနတ္တအမြင်ဘယ်သူမှပိုင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဒီသဘောတမာပါလေးကိုကိုယ့်ထဲကို apply မလုပ်တတ်တာပညာရက်တဲ့ကမဖြစ်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကပညာရက်တရားဖြစ်နိုင်ကို life ထဲမှာ apply လုပ်လို့ရှိရင် ငါသားငါသမီးလို့လည်းမသိမ့်ပိုက်တော့ဘူးကျွန်တော်ကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးပဲငါဥစ္စာလို့လည်းမသိမ့်ပိုက်တော့ဘူးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးပဲဆိုရင်လုံးတာတော့ဒါပဲဘာပြောမှာသဘောတရားပြောင်းသွားတာကိုမပိုင်လို့မရဘူးစိုင်မယ်စိုင်တယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးလောက်ပဲအဲ့တော့အဲ့လိုလေးသိသွားတဲ့အတွက်ကိုဘာလုပ်လို့အကြောင်းပြည့်စုံအောင်ပဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီအတိလေးတစ်ခုအဲ့ဒါကိုအတိပညာလို့ခေါ်တာကျွန်တော်တို့ကနော်အဲ့တော့သတိဝင်ရမှာကတော့ဒီအကြောင်းအကျိုးကိုဟို ရှင်းပြတဲ့အခါဟိုဘက်ကနေပြီးတော့တင်သွင်းကနေဆက်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်မေကွန်လေးတစ်ခုကတောရွာများတွင်နဲ့နေထိုင်သူအများစုမှာတဲ့ဘဝပေးအခြေအနေကြောင့်အတတ်ပညာမတင်ကြားနိုင်ပါသဖြင့်ဘဝငြိမ်းချမ်းမှုအသိပညာရနိုင်သည့်အခြေအနေမရှိပါသလားတဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒါကဒီအသိပညာတွေဟာဘယ်ကလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမသိလို့အမှန်ကကျွန်တော်တို့မှာအရင်တော့က ဒီရွာရွာတွေပေါ့နော်အခြေခံကရွာဦးကျောင်းဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ culture ကျွန်တော်တို့မြန်မာ culture မှာဟိုကရွာဦးကျောင်းကအသိပညာပေးတဲ့ဌာနပါအမှန်တော့ဒီလိုဖြစ်ရမှာကျွန်တော်တို့ကနော်ကိုစာဝင်းနေရတောရီဒါမှလေယာကိုင်းချွန်းနေကျွန်တော်လုတ်ကင်စားလို့ရတယ်ထင်းခွေတယ်ဘာဖြစ်တယ်ဒါတွေကအများကြီးသူလုတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရွာဦးဘုံကြီးကျောင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်အသိပညာပေးရဌာနဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုကိုကျွန်တော်သဘောမပေါက်ခဲ့တာ ရိုးပျောက်ခဲ့တာပေါ့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့အသိပညာရိုးအခုပျောက်သွားတာအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတာကအဲ့တော့အသိပညာရိုးပျောက်ပြီးတော့မကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအာအခုကကျွန်တော်တို့ကအတက်ဒီပရာဟိတဆိုတာကအနေစင်းရတာကိုကူညီတဲ့ဟာပဲဖြစ်ခဲ့တာ အသိစင်းရတာကိုကူညီတာကြီးပျောက်သွားနေတာဒီနှစ်ခုကိုအဲ့တော့ပရာဟိတတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကပြောပါတယ်မင်းတို့ကအနေစင်းရတာပဲကူညီတာဖြစ်နေတယ်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကဘာဖြစ်တာအသိမရှိလို့အသိစင်းရတာပါဗျိုင်းသူပေးရမယ် จนารู้ว่า principle เปลี่ยนนี่ละจนารู้ว่าจะนายงานลุงเปลี่ยนนี่ละเอร่าว่าจนารู้ว่าดีเนียนี่พี่โอ้ l i n นี่จนารู้ว่าดีไพร์ดันอัพเวรีมาว่า hobby ว่าจะดู d i s c u ช s i o n วันนี้จนารู้เช่น่ะฮัลโหลเอ้เนาะลงเล่นลงไหนเนี่ยเวลีบาลุไม่ลงตีเลยเราไม่ตีอุบ่เนาะมาฮะฮัลโหลอุ้งสองเนี่ยลีเดียมีคู่เชียรมาเชื่อปเลยไอ้เนาะมาจิลูลีดีไอ้มาจนารู้ hobby ว่ม่ลงเช่นมาจิลูวันลงเช่นน่ะแต่มาตัวว่า participate ลงมาบ่เนาะไอ้เนาะจนารู้มาฮัลโหล တောရွာများမှာနေထိုင်သူကအတတ်ပညာတော့သူလေတက်ပါတယ်သူလေရလုပ်ငန်းခွင်တွေပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒီစီကျွန်တော်တို့သွားနေကြပါပြီဟုတ်လားအခုအားလုံးကတောရွာတွေဒီမှာပါ Facebook တွေကရောက်နေပါပြီအဲ့တော့ဒီအသိပညာပိုင်းဆိုင်ရာကဒီဗုဒ္ဓရဲ့အသိပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေကနေရတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်းတွေရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် တောင်ချောင်းနဲ့မြောက်ချောင်းကရံပြစ်တာတည်းနဲ့ရှိပါတယ်။ကွဲရွာလဲတောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းကွဲသွားတာတွေရှိပါတယ်။ဒါကဘာအားနဲ့နေလဲဆိုတာ challenge အပြစ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး challenge တွေကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ solve လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကဘလို့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓရဲ့ပညာကဒီလိုကွဲဖို့မဟုတ်ဘူး unity ကိုသွားဖို့ပါ vision တူဖို့ပါအမြင်တူဖို့ပါဒါမှမဟုတ်ဒီတောရွာတွေမှာလည်း ဓမ္မအတိအတိတွေကရနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်မလုတ်တတ်တယ်လို့ပါကျွန်တော် ရက်ွက်တွေတိုင်းမှာဓမ္မယုံတွေရှိပါတယ်ဒီဓမ္မယုံတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်အခြေခံ base တွေပါပဲဒီကနေကျွန်တော် develop ဖြစ်အောင် project တစ်ခုအနေနဲ့မလုတ်လို့ပါအမှ project down လုတ်တင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တက်နိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းများကကျွန်တော် project ဒီဓမ္မယုံ project တွေတောင်စပြီးတော့လုံးဝမလွတ်အောင်ဖြစ်နေပါပြီเนาะဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအကြံပြုချက်တဲ့ အဲဟလာအတက်ပညာနဲ့စာဝေးနေရေးဖြည့်ရှင်းနေစဉ်မှာအသိပညာကိုပူးတွဲပါဝင်တာဆောင်ရွက်ရန်အစီအစဉ်များဆွဲတင်တယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝိုင်းဝန်းဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအဲမေကွန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ how to solve the problem between the youth and adult ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဒီ youth နဲ့ adult ကလည်းအဲကျွန်တော်တို့က principle ကိုသာတေချာနားလည် vision မကွဲဘူးပြောချင်တာကဟဟလား ဘာလို့တာ approach တာကွဲရင်ကွဲမယ် तू ကဒီဘက်ကလူငယ်ပိုင်းက shoot down အားလုံးကတော့ဒီလိုပြောကျွန်တော်ပြောချင်တာကအစာစားကြတာပဲကျွန်တော်ကအရှိတိုင်းအစာစားအနောက်တိုင်းအစာစားစားစားအာဟာရဖြစ်ဖို့ပဲဒီဟာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကမရောက်တော့ဟိုလူငယ်နဲ့လူကြီးနဲ့ vision မတူဘူးထင်နေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအတိပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုသိသွားလို့ရှိရင်အားလုံးကတူတယ် approach ကကွဲကြတာဟိုတချင်းကခံစားရတာဝေဒနာခံစားရတာပဲကျွန်တော်ဝေဒနာကိုဟိုမသိလို့ ဝေဒနာခံစားတာပဲဒါပေမဲ့လူငယ်သချင်းနဲ့လူကြီးသချင်းဆိုတာအကြိုက်ချင်းမတူဘူးမဟုတ်ဘူးလေဝေဒနာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိုမမြင်နိုင်တာအဲ့ဒါကဘာပြန်လဲဆိုအသိပညာအားနည်းနေလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်ထိ the same ဆိုရတူညီတဲ့ vision တစ်ခု ကိုမရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က knowledge and vision ဆိုတာလိုတယ်ဒီအသိပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေအားကောင်းလာရင် knowledge ကောင်းလာမယ် knowledge ကောင်းလာရင် vision တစ်ခုတူသွားလိမ့်မယ် vision တစ်ခုတူရင်ကျွန်တော် argue မရှိဘူးဒီ vision ကိုပဲ အဲဘလို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ approach လောက်ကြမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလူဆိုတာကအကြိုက်ချင်းလည်းမတူသလိုအမြင်ချင်းလည်းမတူဘူးဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကတုတ်တန်ဒေသနာတွေကသူတို့ရဲ့အာတယနှစ်သက်မှုတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မျိုးမျိုးချင်းကပ်သွားတာပါချင်းကပ်တာကတော့ဒီကိလေသာငြိမ်းတဲ့ချမ်းသာတစ်ခုကိုပဲချင်းကပ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟောပြောမဲ့ approach တွေကမတူပါဘူးဒါကလူကြီးလူငယ်မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလူငယ်တဲ့လူငယ်အမြင်လူကြီးလည်းလူကြီးအမြင်ပေါ့နော် အားလုံးဒီလိုပဲ အဲရှုထောင့်မျိုးစုံကနေပေါ့ချင့်ကပ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓပညာထဲမှာအများဆုံးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီနောက်တစ်ခုကတော့မဲ့ညံကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြပေးပါတဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာမဲ့ညံဟုတ်လားဆိုတာကဒီလိုပါအားလုံးကလွယ်လွယ်လေးပါကျွန်တော်တို့ကမြတ်စွာဘုရားက လောဘစွန့်မှုကိုပဲဟောခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လောဘကြောင့်ဒုက္ခတွေအလုံးဖြစ်နေတာအဲ့တော့လောဘကြည့်ရင်ဒုက္ခကြည့်တယ်လောဘနဲ့ရင် ဒုက္ခနည်းတယ်လောဘကုံရင်ဒုက္ခကုံတယ်အဲ့တော့လောဘကုံအောင်ကဒါနာနဲ့စတင်ပြီးတော့လောဘကိုစွန့်ခိုင်းခဲ့တာလူတယ်ဆိုတွေကဘာလုပ်ကြတာလောဘစွန့်တာအဲ့တော့တီလန်းလောက်တာလဲညနေသားထမင်းမစားရတာမဟုတ်ဘူးညနေသားထမင်းစားခြင်းနဲ့လောဘကိုစွန့်တာဒါတော့အဲ့လိုမသိတော့အခါကျတော့ညနေသားထမင်းတော့မစားဘူးဖြော်ရည်တောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဖြော်ရည်ပဲလောဘပြောင်းသွားတာပဲရှိရလေဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါအသိပညာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီလိုက်နာတတ်တာစီကံစီကံတီလာပဲ ဒါပေမဲ့စီကံတီလပေါ်မှာကျွန်တော်ကဘာလိုချင်တာအသိပညာလိုချင်တာဥမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲဒါကအမိုက်မကောက်ရဆိုတဲ့ပြဿနာတခုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိခဲ့တယ်ရှိခဲ့တော့သူကသူတို့ကိုထိုးနေတာလားဒီလိုယူဆကြတယ်ဒါရှုထောင့်လော့ကင်မြင်အမှန်ကကျွန်တော်တို့ကဘာကိုသွားချင်တာလဲဆိုတော့အမိုက်မပြစ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့ဒီဟာလေးတခုကိုနားလေစေချင်တာပညာက စီကန်းတိုင်းလိုက်နာတဲ့နဲ့စီကန်းတိုင်းလိုက်နာလို့ရှိရင် ပြောချင်တာနော်စီကန်းတိုင်လိုက်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့မှာချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဒီအသိပညာကိုပေးချင်တာကျွန်တော်ကဒါပေမဲ့လူတွေတဲကိုရောက်လို့ရှိရင်အမိုက် မပြည့်ရဘူးအမိုက်ပြည့်ရင်ဒဏ်ငွေဆိုတော့အဲ့ဒါအသိပညာမပါဘူးဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကအသိပညာဘက်ကိုဒီဟာလောက်တာဘာအတွက်လောက်တယ်လို့ဒီလောက်ခိုင်းတဲ့လူတွေကသဘောမပေါက်ခဲ့ဘူးသူကလည်းအမိန်ထုတ်တဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်ရတာပေါ့နော်ဒီအမိုက်မပြည့်နဲ့အမိုက်ပြည့်ရင်ဒဏ်ငွေတက်ရမယ်ဆိုတော့ဒါအသိပညာပေးတာမဟုတ်ဘူး ကျွန်တော်တို့ကအောက်ခြေတအားနိုင်နေတယ်ပြောချင်တာကျွန်တော်ကဘာမပါခဲ့တာအသိပညာမပါခဲ့တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုမြတ်စွာဘုရားသင်တဲ့ပညာကလည်းအတူတူပဲ Lord of Nature သဘာဝကြီးရဲ့နိယာမတွေကိုသင်တာနိယာမဆိုတာဥပဒေပဲဒီသဘာဝကြီးရဲ့အတိုင်းနဲ့နိယာမတွေနဲ့နေလို့ရှိရင်ဒီသဘာဝရဲ့ဥပဒေအတိုင်း Lord of Nature အတိုင်းနေလို့ရှိရင်မင်းချမ်းသာမယ်အဲ့သဘာဝရဲ့နိယာမတွေကိုမင်းဖောက်ပြက်ရင်ဥပဒေကိုဖောက်ပြက်ရင်မင်းဆင်းရဲမယ် Lord of Nature ဆိုတာဘာလဲဆိုတာ အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိရမင်းပိုင်တာမရှိဘူးအဲ့တော့ပိုင်လို့ရတယ်လို့ထင်နေရကွာ तू ကဘာကိုဖောက်ဖျက်နေရတော့ lot of nature တဘာဝရဲ့ဥပဒေသားတွေကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှပြဿနာတွေမဆုံးနိုင်ဘူးအဲ့တော့အမိုက်မပြည့်ရဘူးဆိုတာကအော်ဒီအမိုက်ပြည့်ရင်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့အသည့်အသည့်တစ်ခုဟုတ်လားဒီဥပဒေတိုင်းအဲတမတ်တက်ဒီတိုင်းစီကန်းတိုင်းလိုက်နာတွေကမိမိကိုချမ်းသာစေတယ်လွတ်မြောက်စေတယ်ရဲရင်စေတယ်ဟုတ်လား ဒီလောကမှာစီကန်းထဲမှာနေလို့ချင်းရဲရင်တယ်ကိုကစီကန်းဖောက်တိုင်းရင်မရဲရင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားဒီလိုအသည့်တွေကိုသိစေချင်တာအဲ့တော့အားလုံးကလောကစီကန်းနဲ့လားတယ်တလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တဘာဝစီကန်းဘာမှကျွန်တော်ပိုင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဒီသဘာဝစီကန်းလေးနဲ့နာအသိပညာလေးသာရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ liberation လွတ်မြောက်မှုစိတ်တည်းရဲ့လွတ်လပ်မှုဒီဟာဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မဲ့ဉဏ်ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူး အဲ့တော့သီလကလည်းလောဘစွန့်မှုဒါပေမဲ့ဒီတမာရီကလည်းလောဘစွန့်မှုဝိပဿနာလည်းဒီရုပ်တင်တဲ့နေကိုငါလို့သိမ့်ပိတ်ထားတဲ့လောဘစွန့်မှုအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်သွားပြီမဲ့ဉာဏ်ကြတာအပြီးစွန့်လိုက်တာဒီရုပ်တင်တဲ့နေကိုငါလို့သိမ့်ပိတ်ထားတဲ့လောဘကိုအပြီးစွန့်လိုက်တဲ့ဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကမကျူးမဖြစ်သေးဘူးမဲ့ဉာဏ်ကဝိပဿနာဉာဏ်မကျူးဖြစ်ပြီးတော့အပြီးပယ်လိုက်တာဒီလောဘကိုအပြီးစွန့်လိုက်တာဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တော့ဘူး အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုပဲပါခေါ်တာမဲဉာဏ်လို့ခေါ်တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုချုပ်ကမင်းမျက်နှာသော question အချို့ကိုဖြေကြားပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီမေခွန်းမှာတော့ပထမတော့အတ္တကိုရှော့ချရန်အတွက်လိုအပ်သောစိတ်ထားသိကျင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အတ္တကိုရှော့ဖို့အတွက်ကအနတ္တသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အနတ္တကိုမြင်လိုက်တာသိလိုက်ထိုင်တဲ့တပြိုင်နက်အတ္တက ပျောက်သွားမှာပါအဲ့တော့စောစောတုန်းကဆွေးနွေးတုန်းကဆရာဆွေးနွေးတဲ့ချက်ကလေးတွေမှာလည်းပါပါတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းကောင်းအကြောင်းဒီဟာပေါ့အကြောင်းကောင်းရင်ကျွန်တော်ကအကျိုးဘာဖြစ်မှာလဲခင်ဗျာကောင်းမှာပါအကြောင်းကင်းရင်ရောအကျိုးဖြစ်ပါဦးမလားမဖြစ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့အကြောင်းကင်းသွားတာ ਨੇ အကျိုးကချုပ်သွားတာပါအဲ့တော့ဒီအကြောင်းအကျိုးပေါ်မှာမူတည်တဲ့အတွက် အဲ့တော့ခိုင်နာမြဲတာများပါပါလားခင်ဗျာမပါပါဘူးအဲ့တော့ပညာရအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနအကြောင်းရှိလို့အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းကင်းရင်လည်းအကျိုးက ချုပ်သွားတယ်ချုပ်သွားတဲ့အတွက်မြဲတာတစ်ခုမှမရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒါဟာအနတ္တတရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အနတ္တတရားကိုထပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရောကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာထိုင်နေတယ်မြင်နေတယ် ဘယ်သူမြင်တာလဲခင်ဗျငါမြင်တယ်လို့စသကတော့ငါမြင်တယ်လို့ပဲငွေတဲ့ရဟလားကျွန်တော်တို့မြေးလို့ပဲမြင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများမှာမျက်စိရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်မှာထိုင်နေတယ်အစင်းရှိတယ်အစင်းနဲ့မျက်စိနဲ့တိုက်လို့ရှိရင်မြင်သိစိတ်ကလေးပေါ်လာပါတယ်ကြားတာရောနာတာရောစားတာရောထိတာတွေးတာရောအကုန်အတူတူပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က ကျွန်တော်တို့ဒီခန်းထဲကကျွန်တော်တို့မရှိရင်တော့လကောင်းဓမ္မမိတ်ဆွေမျက်စိမိတ်ထားရင်တော့လကောင်းကျွန်တော်တို့မြင်ပါမလားခင်ဗျာမမြင်ပါဘူးအဲ့တော့မြင်ရသားနဲ့ရောမမြင်နဲ့မမြင်နဲ့လို့အတင်းနှလုံးသွင်းနေရင်ရောရလားမရပါဘူးမျက်စိမိတ်ပြီးတော့မှမြင်ကျင်လိုက်တာမြင်ကျင်လိုက်တာလို့ပြောရင်ရောရလားမရပါဘူးဒီမြင်သိစိတ်ဆိုတဲ့ဟာအကြောင်းနဲ့အကျိုးအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာတာပါအနတ္တတရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဒီအနတ္တတရားကိုနေရာတိုင်းမှာနှလုံးသွင်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတ္တကိုလျှော့နိုင်မယ်အဲ့တော့အတ္တကိုလျှော့နိုင်ဖို့အတွက်အနတ္တဆိုတာအကြောင်းအကျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်ဒီအတ္တကိုလျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဖြေကြားခြင်းပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့စိတ်ခံစားမှုမများအောင်မိတို့ထိန်းချုပ်ရမည်ကိုသိလိုပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီကာကအတိုင်းရှည်ကိုသိတဲ့သိရမယ်သဘောပါ အတိုင်းရှည်ကိုသိရမယ်သဘောအဲ့တော့အတိုင်းရှည်ကိုဘယ်လိုသိရမလဲဒီစိတ်ခံစားမှုကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတွေးတယ်ပေါ့နော်ဒီစိတ်ခံစားမှုဆိုတာဝေဒနာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဝေဒနာရှင်းရှင်းနဲ့ရှုပ်သွားမှလည်းကြောက်ရသေးတယ်အဲ့တော့စိတ်ခံစားမှုဆိုတာကျွန်တော်တို့ကခုနမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေပေါ်တတ်လဲကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဒီနှမျိုးပဲခင်ဗျကျန်တာမပေါ်ဘူးခါလေကြိုက်မှမကြိုက်မှတော့ မသိဘူးပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးမြင်လဲဒီတိုင်းပဲကြားလဲဒီတိုင်းပဲစားလဲဒီတိုင်းပဲနာလဲဒီတိုင်းပဲတွေးလဲဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ခံစားမှုတွေကဒီတိုင်းသွားနေတာအဲ့တော့ကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ရင်မကြိုက်ဘူးပေါ့ဒီဒီနှစ်ချက်ပဲပေါ်တယ်အဲ့တော့ကြိုက်တာပေါ်လို့ရှိရင်လဲကြိုက်တယ်ဆိုတော့ရှေ့ကပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုနောက်ကစိတ်နဲ့ကြိုက်သွားပါလားဆိုတဲ့ဟာကိုသိပေးဖို့လိုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲငါကြိုက်တာမဟုတ်ဘူး မောဟကိုအဲ့နေရာမှာပယ်ထက်ပယ်လိုက်တာပေါ့နော်ပယ်လိုက်တာပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပယ်လိုက်တယ်မောဟပယ်လိုက်တယ်လောဘလာပါဦးမလားခင်ဗျာမလာနိုင်တော့ဘူးမလာနိုင်တော့တဲ့အတွက်ဒီစိတ်ကခုနကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုကပပျောက်သွားမှာပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့မြင်တယ်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယကမကြိုက်ဘူးမကြိုက်မကြိုက်တာပါပါလဲခင်ဗျာဒေါသဒေါသဆိုရင်အဲ့ဒေါသရှေ့ရစိတ်ကလေးကပေါ်လာလို့ရှိရင်နောက်စိတ်ကလေးကနေသိပြီးတော့မှ ဒေါသဖြစ်ပါလားလို့သိလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါတတိရှိပါတယ်တတိရှိမှပဲသိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုသိတဲ့အတွက်မောဟပယ်လိုက်ပါတယ်ပယ်လိုက်တော့ဒေါသလာပါအောင်မလားခင်ဗျာမလာတော့ဘူးအဲ့တော့မြင်ကြားနံစားထိတွေးပေါ့ဒီ6ချက်ပဲကျွန်တော်တို့တွေလောက်ကြပါတယ်လောက်ကြတိုင်းလောက်ကြတိုင်းမှာစိတ်စိတ်နောက်စိတ်ကလေးမှာတတိလေးကပ်ပြီးတော့သိနေမယ်ဆိုတာနဲ့ခုနကိုတင်ထုံးပြောသွားတာရှိတယ် mindfulness တတိတစ်လုံးပေါ့နော် သတိတစ်လုံးအစဉ်သုံးအဆုံးနိဗ္ဗူတာဆိုတဲ့စကားလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီသတိလေးသာရှိနေမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုထူးပြီးတော့ထိန်းချုပ်နေကြမလို့ပါဘူးထိန်းချုပ်တယ်ဆိုတာအတ္တနဲ့လောက်တာပါခုနကသိပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာအနတ္တတရားဖြစ်ပါတယ်လို့ဖြေကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာအော်ကျမကိုဆရာကြီးပေးတဲ့မိကွန်၃ခုရှိပါတယ်၃ခုမှာ တိုးတာရယ်ရှည်တာရယ်ရှိတော့ပထမဆုံးအတိုဆုံးမိကွန်းကနေအရင်ဆုံးပြောပြပါမယ်ဟိုလေ who is superior humanness လို့ရေးထားပါတယ် humanness ဆိုတော့ human ရဲ့အများ plural noun လို့ကျွန်မထင်ပါတယ် human ဆိုတဲ့မှာလူ humanness လူအထွေထွေပေါ့နော်အဲ့တော့ superior ဆိုတော့ဘသူကတာလွန်တယ်လဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘသူက humanness လူတွေအားလုံးထဲမှာ ဘသူကပို့ပြီးတော့အစ်စ်မြင့်လာလဲအဲ့ဒါကိုကျမကိုဟုတ်လူသားအလုံးထဲမှာဘသူကပို့ပြီးအစ်စ်မြင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့အနေနဲ့ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကအစ်စ်အမြင့်ဆုံးလို့ကျမထင်ပါတယ်ဒီမှာဟောင်းလို့သူကပြောတယ်အဲ့တော့တူတူနဲ့ပြောရရင်တော့ကျမတို့ကိုဒီလူလောကရဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေ suffering တွေကနေလွတ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လွတ်အောင်ကိုကျမတို့မက်ကလန်းနဲ့နီးပေးလမ်းပြလုတ်ခဲ့တဲ့တူဒီတော့ ကိုယ်ွယ်ရာသို့မဟုတ်လဲတရားဓမ္မပညာရှင်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအခြေအနေကြောင့်ကိုပဲ superior လို့ကျမကတော့သတ်မှတ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဟိုရေရှည်အရှည်သဖြင့်ပြောဖို့ဆိုရင်တော့ဆရာကြီးကပြောပြနိုင်မယ်ထင်ပါရဲ့ကျမအနေနဲ့တော့ who is လို့အရှည်လို့မရသေးဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့အတူကျုပ်အနေနဲ့ဆိုရင် the most superior human ကတော့ဗုဒ္ဓဘာပဲရှင်ဟုတ်အဲ့ဒါအတူဆုံးမိကုံးပါနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုက အဲတဘာဝဟာတဘာဝပဲဆိုတဲ့အတိနဲ့အေယာဝတီမြစ်ဆုံကိစ္စဘလို့သဘောထားရပါမလဲရှင်တဲ့ဘသူမှမပိုင်တဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုလက်ဆွဲထားရမလားတဲ့ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးကပြောခဲ့တယ်တဘာဝဟာတဘာဝပါကြည့်ရရင်တဘာဝမျက်စိရှုခင်းနဲ့ကြည့်ရင်တော့အေယာဝမြစ်ကြီးဒီတဘာဝအလျောက်ဖြစ်လာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခက်တာကကျမတို့ကအေယာဝမြစ်ကြီးရဲ့ဘေးမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေအေယာဝမြစ်ကြီးရဲ့အဆိုးကောင်းကိုကျမတို့ကမြင်နေရတဲ့သူတွေဆိုတော့ ဘယ်သူမှမပိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုကျမတို့တကယ်တည်တည်ချာချာသိပါတယ်ကျမလည်းမပိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ပိုင်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့လက်လွတ်စပယ်လုပ်နေတဲ့ကိစ္စကိုတော့ဒါဟာမပိုင်ဘူးဆိုတာကျမတို့အလုံးသိတဲ့အတွက်ပိုင်နာဟာရှင်တို့ပိုင်နေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကိုကျမတို့ပြောခွင့်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျမတို့ပြောနေကြတာရှင်တို့မပိုင်ပါဘူးမပိုင်ပါဘူးမပိုင်ပါဘူးပေါ့နော်။ဒါလေးတော့ပြောပြရစီလို့အဲ့ဒါကအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပဲမပိုင်ဆိုတဲ့သဘောကိုလက်ဆွဲထားတဲ့သဘောလို့ကျမယူဆပါတယ်။ ဒါကလည်းပေတဲ့အဖြေတစ်ခုပါမပိုင်နာကိုမပိုင်နာကိုလွှဲပြောင်းပြီးထိချုပ်ခွေလွှဲပြောင်းသွားမှာစိုးလို့ပါ။အော်ဟုတ်ကဲ့။မပိုင်နာကိုမပိုင်မှုလို့ပဲယူဆပါတယ်။ပိုင်တယ်လို့ထင်နေသူတွေကိုလည်းတရားပြကြပါတယ်မပိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်။နောက်နောက်ဆုံးတစ်ခုပါ။ဉာဏ်နဲ့ပညာရဲ့ကွာခြားချက်လို့ပြောပါတယ်။ဉာဏ်နဲ့ပညာရဲ့ကွာခြားချက်ဆိုကျမတို့ဒီ ပြောရင်အမြဲတမ်းကဉာဏ်ပညာဉာဏ်ပညာနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးလေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်စစ်ဆက်ဆက်တွေးရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ထဲထဲမှာဉာဏ်နဲ့ပညာနဲ့မတူဘူးဆိုတာလေသဘောရေးရေးလေးပေါ့နော်။ရေးရေးလေးသဘောပေါက်ပါတယ်။ကျမတို့သူတော်ကောင်းတရား9ပါးဆိုတဲ့ဟိုကျမတို့ကျင့်ကြံအထောက်အမဲ့တရားထဲမှာဉာဏ်ဆိုတဲ့အရာတော့မပါဘူးရှင်။ပညာတော့ပါတာပေါ့နော်။တရာတိလစာကတုတ္တပညာ ဟီရိဩတ္တပဆိုတော့အဲ့ထဲထဲမှာညာဟာအမြင့်ဆုံးအနေနဲ့ကိုကျမတို့ညာကိုပေးထားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကိုယ်ပိုင်ညာလူတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်ညာရှိကြတာကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျမတို့ပညာကိုတရုပ်ဖော်တဲ့အခါကျတော့ပညာဆိုသည်မှာပါလဲဆိုတော့ပညာဆိုသည်မှာအမှားအမှန်အဆိုးအကောင်အကျိုးအပြစ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ခွဲခြားသိမြင်နိုင်စွမ်းရည်လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဉာဏ်မှာမှနောက်ထပ်တစ်ဆင့်တက်လိုက်တော့မှပညာလို့ကျမတို့ကရိုးရိုးသဘောပေါက်ပါတယ် ဒါမဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားထဲမှာစက္ကုံဥဒ္ဒပါတိဉာဏံဥဒ္ဒပါတိပညာဥဒ္ဒပါတိဝိစာဥဒ္ဒပါတိအလောကဥဒ္ဒပါတိဆိုတော့အဲ့တစ်စစ်လေးနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဉာဏ်ရဲ့ထိတ်တစ်စစ်ပုံမြင့်တာဟာပညာလို့ကျွန်မပြောလိုပါတယ်ဒါကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးဟိုအချိန်လေးညက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့သဘောပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာမကြီးကလည်းခေသူမဟုတ်ပါအဲဒါပေမဲ့စိတ်ကြလေးကို ကုတ်ကပ်တာတအားလှတာပေါ့နော်အဲဒီကျွန်တော်တို့ဟလာဒီစက္ကုံဥရပါတိစက္ကုံဥရပါတိဆိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တာသတိနဲ့နေရင်စက္ကုံဥရပါတိသတိကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဉာဏ်ဖြစ်လာတာဉာဏ်ဖြစ်လာရင်ဉာဏ်နဲ့ဥရပါတိဉာဏ်ဖြစ်မှသူကအပြားဖြင့်သိရဆိုတာတလောကလုံးမြင်သွားတာတလောကလုံးမြင်သွားတာပညာဥရပါတိအဲ့တော့အဲ့ဒီတကလောကလုံးမြင်တာကတခါလေးကျတော့ temporary လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ permanent တကယ်တမ်းအပြီးပယ်လိုက်တာမှဝိဇ္ဇာဥရပါတိခုနကမဲ့ဉဏ်ဆိုတာ ဒီအပြီးပယ်လိုက်တာပေါ့နောက်တစ်ခါပြန်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုအဝိဇ္ဇာကိုပြီးပယ်လိုက်တဲ့လောကကြီးကသူက vision ကလင်းသွားပြီဘာမှဟိုမှောင်တာဆိုတာမရှိတော့သူ့ဉာဏ်ထဲမှာဒါကိုအလောကောဥဒပါရီလို့မြတ်စွာဘုရားမလို့ဒီလိုအစစ်နေအများကြီးခွဲနိုင်တာကျွန်တော်တို့ကဘုရားကျွန်တော်ကဉာဏ်ဖြစ်မှသူကအပြားဖြစ်ဆိုတော့အော်အားလုံးကဓာကြီးပါလားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တာအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တာပါမနက်ဖြစ်ဖို့ကဝိဇ္ဇာဥဒပတိတော့မဉဏ်ပေါ့နော်ဒီဟာကြီးအတားကောင်းတယ် ဆိုတော့အပြီးပယ်နိုင်တဲ့အားရှိတယ်ပေါ့နော်တစ်ခါကိုနောက်တစ်ခါဘရောင်းမပြန်မဖြစ်တော့ဘူးနော်အဲ့လိုအဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့ irreversible ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြန်မဖြစ်တော့ဘူးနော် no return ပေါ့နော်ပြန်မလာတော့ဘူးအဲ့လိုလဲလာတော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကသူကဘာဖြစ်တော့လင်းသွားတာလင်းသွားတော့အမှောင်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အလောကောဥရပါရီပေါ့အဲ့တော့ဒါမှကျွန်တော်ကမဲ့ညံကိုဝိဇာဥရပါရီဖုန်ညံကိုဒီအလောကောဥရပါရီဆိုတာအဲ့လိုလေးဟိုဖွင့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ် အဲဆရာမကြီးကအထုခေသူဟုတ်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နင်းမြန်းလာတဲ့ questions အချို့ကိုရှင်းလင်းပေးပါမယ်ရှင်ရောက်ရောက်လာကြတဲ့ဘုံတည်ရှိလူကြီးပင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်လက်ထဲကိုရောက်နေတဲ့မိကွန်းကတော့တတိနဲ့လုံလောက်ပါသလားတဲ့စုံစမ်းသိစိတ်လိုပါသလားတဲ့အဲ့ဒီမိကွန်းလေးကျွန်တော်စီကိုရောက်လာပါတယ် တော့ခုနကဒီဆီယမာကြီးကိုမေးတဲ့မေးခွန်းထဲမှာအေယာဝတီကိစ္စပါတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဒီတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေရမှာလားအဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆရာကြီးဟောခေါ်ညွှန်ပြထားတဲ့အရာလေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ကိုးကားပြီးတော့သင်ပြခြင်းပါတယ်ဆရာကြီးကကျွန်တော်တို့ဘာသင်ပေးသလဲဆိုလို့ရှိရင်နေပူတာကိုပိုင်သလားမိုးရွာတာရောကိုပြုတ်ပြင်လို့ရသလား အဲ့ဒီမရတာကိုဦးစားပေးပြီးလုံမာလာမိုးရွာရင်ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် နေထိုင်မလဲနေပူရင်ဘယ်လိုမျိုးအပူဒဏ်ကာကွယ်ပြီးနေထိုင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိုသွားမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကအဖြေဆိုတာကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲ ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့အရာပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲလို့မရတဲ့အရာဒီအဖေအမေစီမှာလူလာဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလို့မရဘူးဒီမိသားစုမှာလူလာဖြစ်တာပြောင်းလဲလို့မရဘူးဒီနိုင်ငံမှာလူလာဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလို့မရဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကနဦးတတိအရင်စတင်ပြုမိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့တတိနဲ့လုံလောက်သလားဆိုတာ သတိတစ်ခုနဲ့လုံလောက်သလားလို့မေးတယ်လို့ကျွန်တော်သိမှတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့သတိတစ်ခုနဲ့လုံလောက်သလားဆိုတာထက်သတိအင်အားလုံလောက်ပါသလားဆိုတဲ့အရာနဲ့ပဲအဲကျွန်တော်ဖြေခြင်းပါတယ်သတိဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့စိတ်အရာပြောမယ်ဆိုစေတသိက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစေတသိက်တစ်ခုဒီကုသိုလ်စေတသိက်ဖြစ်ပါတယ်သတိဟာဘာကိုဖြစ်စေသလဲဆိုလို့ရှိရင် အာယုံကို မှန်စွာအောင်းမိတတ်တဲ့လက္ခဏာရှိပါတယ်အမှန်သိခြင်းအစတတိက ဖြစ်ပါတယ်တတိမရှိရင် အမှန်ကို မရှိနိုင်ဘူးတတိမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာမောဟစိတ်ဆိုတာဝင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကနဦးကျွန်တော်တို့တတိအစရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမလဲခုနဆရာကြီးပြောသလိုတတိသည်ဉာဏ်အားရှေးရှုထင်ရှားလာတယ်အဲ့တော့ဉာဏ်ဖြစ်ပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ကပညာအားဖြင့်အပြားအားဖြင့်သိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ တတိဖြစ်လို့အမှန်မြင်တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်နောက်ကနေပြီးတော့ကျွဲကူးရေပါ လိုက်လာရတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့တမ္မာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တဲ့မှန်စွာစင်ကြင်သုံးသပ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာအနောက်ကနေလိုက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့ကလုံလောက်တဲ့တတိရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့တတိတည်တာလျင်တကြောင်းတည်းသောလမ်းဖြစ်ပြီးတော့တတိတည်တာလျင်အဓိကကြတာဖြစ်ပါတယ်လုံလောက်တဲ့တတိရှိဖို့ကလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးအမြဲတမ်းဆုံးပါတယ်တေမာမကြောက်နဲ့ တိမရှိမှသာကြောင့်အကယ်၍အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မိုးရွာခြင်း နေပူခြင်းအိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းတွေကိုသာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဥတည်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစွဲအလံဥပါဒံကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကံဖြစ်ပါမယ်တတိဥစင်းရင်တော့ညံဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီဟာကိုဖြေရမယ်ဆိုရင်တတိတံပစဉ်သည်ရှိရမယ်တတိရှိတာနဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တမ္မာဒိဋ္ဌိရမယ်ဒါဆိုရင်တမ္မာသင်္ကပ္ပ လှုပ်လာပါမယ်အဲ့တော့ပြိဿအားလုံးရေနောက်ဆုံးတခွန်းနဲ့အတူဏီကုန်းချုပ်ရအောင်တကယ်ဆိုရင်သတိပဲလို့တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ချုံမအေးကမင်းမျက်နှာနဲ့ question ချို့ကိုဖြေကြားပေးပါမယ်ရှင်ကျမရှိမှာမိကွန်းနှစ်ရွက်ရောက်နေပါတယ်မိကွန်းမေးတဲ့ မမိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်။သူကလည်းကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်တဲ့။ဆရာတို့ဆွေးနွေးတော့လေလွယ်လိုက်တာတဲ့။ခက်နေတာကတဲ့။နေ့စဉ်ဘဝတွေရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့။ကဲအဲဆိုရင်နေ့စဉ်ဘဝဆိုတော့ဝေးဝေးကြီးမစဉ်းစားအောင်အခုပဲစဉ်းစားလိုက်အောင်နော်။နေ့စဉ်ဘဝတွေရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။အခုနေ့စဉ်ဘဝတွေကိုကျမတို့ရောက်နေပြီနော်။ကျမကိုမြင်ပါလားရှင်။မြင်တယ်မြင်ပြီးတော့မှသာလင်ကျမကိုချစ်ရင်လောဘကျမကိုမုန်းရင် ဒေါသဆိုတာနောက်ထပ်ဖြစ်လာမှာကြားပြီးတော့မှကျမအတန်ကိုကြားပြီးတော့မှကြိုက်ရင်လောဘကြိုက်ရင်မကြိုက်ရင်ဒေါသဒါဟာမြင်ပြီးကြားပြီးတဲ့အာယုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှကျမတို့ကနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့လောဘဒေါသဒါနေ့စဉ်ဘဝပါပဲအဲ့ဒီလောဘဒေါသကိုဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါဝိပဿနာအားထုတ်နေတာပါပဲဒီနည်းအားဖြင့်နေ့စဉ်ဘဝမှာနေထိုင်နေတာပါပဲရှင်အဲ့တော့လောဘဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိလိုက်ဒေါသဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလောဘဟာ ငြိမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်ရှင်အဲ့ဒါငြိမ်းသွားရင်နိဗ္ဗာန်မှာပဲတည်တင်ကနိဗ္ဗာန်မှာပဲအဲ့ဒါကျမတို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာနေထိုင်နေတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ကျမဆွေးနွေးချင်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကထပ်ပြီးတော့မေးပါတယ်ဒါကိုဆက်သေးကျမဖြေချင်တာကတော့တရားထိုင်တဲ့အခါတဲ့တိန်ကူကပြင်းထန်ပေမဲ့လူကျင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရသလိုအခြားအခြားသောနီးတွေကလည်းနိဗ္ဗာန်ရရာရောက်ကြောင်းပါသို့တော့ တကယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်နည်းကပိုကောင်းပါသလဲရှင်တဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဇယိုက်တွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကမ္မထန်40တောင်ဟောခဲ့ပါတယ်ရှင်ကိုယ်ဇယိုက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ကမ္မထန်ကောင်းတာကြီးပါပဲဘယ်နည်းကပိုကောင်းတယ်ဘယ်နည်းကပိုမကောင်းဘူးဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုကကြင့်ကြည့်ရမှာပါကြင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်ဟာကိုနဲ့ကိုက်လဲကိုက်တာဆိုရင်ကောင်းတာပါပဲဆက်ပြီးတော့ तू ကမေးပါတယ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးသိနေဖို့ကဒီအတိုင်းမရနိုင်ပါဘူး ကြင်ကြံအားထုတ်ဖို့လိုပါတယ်တဲ့မှန်ပါတယ်ကျမဆွေးနွေးသွားပါတယ် principle practice and penetration ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးသိနေဖို့ဒီတိုက်လှုပ်လို့ဘယ်တော့မှမရပါဘူး principle တွေကိုလည်းသင်ရမယ်သင်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်တိုင်ခန္ဓာနဲ့ရင်းပြီးတော့ practice လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီကြမှသားလင်းဉာဏ်ဆိုတဲ့ပညာဆိုတဲ့ penetration ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နိုင်မှာပါလို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်။နောက်တရားမထိုင်ဘဲနဲ့တော့အကျင့်မရနိုင်ဘူးဆိုတာဟုတ်ပါသလား။ တရားမထိုင်ဘဲနဲ့အကျင့်မရနိုင်ဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်လို့လည်းပြောလို့ပြရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောလို့မရပါဘူးရှင်အဲ့တော့တရားလဲထိုင်ဖို့လို့တလို့နေ့စဉ်မှာပဲခုနကကျမတို့ပြောသလိုတတိလေးနဲ့ဆရာဦးတင်ထုံးလည်းပြောသွားတယ်တတိလေးနဲ့မြင်မြင်တဲ့အချိန်မှာဗာစိတ်ကလေးကဘာဖြစ်သွားသလဲကြားရင်ကြားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတာကိုအမြဲတမ်းသတိကပ်နေလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒါဝိပဿနာလုပ်နေတာပဲလောဘဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိဒေါသဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိသိလိုက်တာနဲ့လောဘဒေါသငြိမ်းသွားတယ်ဆိုတာ နိဗ္ဗာန်မှာပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဆရာကြီးကပြောတယ်ဘုံတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဟာနိဗ္ဗာန်နေ့စဉ်ကျမတို့နားမှာအမတို့ရဲ့အဖို့အဖြစ်အမြဲရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒါမြင်အောင်ကျင့်ဖို့ပဲလိုတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ် practice makes perfect ပါဒါကြောင့်မလို့ practice အများကြီးလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်မဝေမျှချင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးဘုကျုပ်ကလည်းထပ်မံပြီးတော့ ဖြေကြားပေးပါဦးမယ်ကျွန်တော်မေးခွန်းလေးကလက်ရှိယုံနာခန္ဓာမမြဲခြင်းသဘောတရားကိုသပင်ရှည်ခြင်းလက်သေးရှည်ခြင်းရေပြားအခွန်များအမုံမွားများဖြင့်လွတ်တဲ့ခြင်းတို့အပြင်တဲ့ပုံမူသိတာသောနှလုံးသွင်းရသည့်အမြင်များကိုသိလိုပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မှန်ကောကြည့်ပြပါလားလို့မေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျကိုယ့်ရဲ့မမြဲခြင်းသဘောကိုကိုငယ်တုန်းကပုံလေးရဲ့ ဘယ်ရွယ်လဲတော့မသိပါဘူးအခုမေးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေဟလာကိုလူပြိုလူပြောပေါက်ရွယ်အပြိုပေါက်ရွယ်ဖြစ်လာတော့ဘယ်လိုပုံလေးခုတော့အသက်ကြီးလာတော့ဘယ်လိုပုံလေးခုလက်ရှိနေရဘယ်လိုပုံလေးဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါဆိုရင်မြဲနေတဲ့ရုပ်ကိုတွေ့မလားမမြဲတဲ့ရုပ်ကိုတွေ့မှာလားခင်ဗျမမြဲတဲ့ရုပ်ကိုတွေ့မှာပါဒီခြေသေးလက်သေးတွေသပင်ရှည်တွေကတော့မမြဲဘူးပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကြည်တာပါ တကယ်တရားကြည့်ရမယ်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီဝိညာဉ်တွေပေါ့နော်ဝိညာဉ်တွေကိုအတိတဲ့ယုံ nant တွေကိုကြည့်မှယုံ nant ဆိုတာလဲနန္တရားအနေနဲ့ပဲသိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ရင်ဘာစိတ်သေးပေါ်ပါလဲခင်ဗျာ မြင်သိစိတ်ဒါမြင်သိစိတ်ပေါ့စက္ခုဝိညာဉ်ပေါ့ကြားလို့ရှိရင်လည်းကြားသိစိတ်နာနဲ့ဆိုလဲနာသိစိတ် တွေးတယ်ဆိုလဲတွေးသိစိတ်ပေါ့ဒီလိုစိတ်တွေပေါ်လာပါတယ်ပေါ်တော့အဲ့စိတ်တိုင်းပေါ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအစင်ကယုတ်တိဒါနံဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားပါလဲယုတ်နံတစုံပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယုတ်နံပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာဘာပေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်နံနဲ့တူပဲယုတ်နံဟာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပါတယ်ယူဘက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမမြဲဘူးဆိုတာအဲ့ဒီခန္ဓာတွေကိုရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုကိုယ့်ရဲ့သပင်တွေခေါင်းတွေခြေတွေလက်တွေကိုရှုလို့မရပါဘူးအဲ့တော့မုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးဟောထားတာရှိပါတယ်ရှေ့စိတ်ဖြစ်ပြဲနောက်စိတ်ကပါပါလေခင်ဗျာမဲဆိုတော့ရှေ့စိတ်ရဲ့ဖြစ်သွားတာကိုနောက်စိတ်ကသတိပြုပြီးတော့မှနောက်စိတ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ရှုနိုင်မှရှေ့စိတ်တွေဖြစ်ပြက်သွားတာကိုသိမှဖြစ်ပါတယ် ဒီရှေ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြဲနောက်ရုပ်နောက်ကမဲ့လို့မဟောခဲ့ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကယုံနာဖြစ်ပျက်ကိုသိဖို့အတွက်ခုနမမြဲတဲ့သဘောကိုနှလုံးကိုသွင်းတဲ့နှလုံးသွင်းဖို့အတွက်ကတော့ဉာဏ်အရာဖြစ်ပါတယ်ဝိပဿနာဆိုတာဉာဏ်အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြင်တိုင်းကြားတိုင်းနာတိုင်းစားတိုင်းထိတိုင်းတွေ့တိုင်းမှာယုံနာပေါ်နေတယ်ဒီယုံနာတွေဟာရှုတိုင်းရှုတိုင်းမှာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပေါ်တဲ့အကြောင်းကင်းတာနဲ့ချုပ်တယ်ဆိုတော့ ဟိုနှလုံးသွင်းနိုင်ပြီးတော့မှဉာဏ်မျက်စိနဲ့မှမြင်နိုင်မဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်နှလုံးသွင်းအပ်တာတော့ခုနမြင်ကြားနာစာထိတွေးမှာယုံ nant ပေါ်တယ်ဒီယုံ nant ငါမမြဲဘူးလို့ကိုဉာဏ်နဲ့ထိုးတွင်းပြီးတော့သိတဲ့အထိအောင်လေ့ကျင့်ရမှာတမာတိသတိဝိရတမာတိထူထောင်ပြီးတော့မှကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အဖြေကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာ ဖြစ်ပြီတယ်ဆိုတာဒီလိုလေးတွေပါဆရာတို့ကဒါ training လည်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော် present ဒီ talk talk နဲ့ present လေးနဲ့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးရောရောနေတာပေါ့နော် train လို့နေတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါ talk ပေါ့ကျွန်တော်ကဓမ္မဒီစကားဝိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မမြဲဘူးဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းလေးဟိုပြန်ပြီးတော့ clarity ပေါ့ clearance ဖြစ်ဖို့ဖြစ်တော့ clear ဖြစ်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကခုနကသဘင်လေးလက်သေးတွေပေါ့နော်ရေပြားတွေကမမြဲဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ အဲကျွန်တော်တို့ကဟိုမမြဲဥကလည်းအခုအစာစားတိုင်းလေဝသွားပြီလေဝတာမြဲလားဟိုဘိုက်စာဘိုက်ပြေးတဲ့ပေါ့နော်ဟိုဒီဘိုက်ပြေးသွားတာမမြဲပေါ့ခဏနေဘာဖြစ်လဲပြန်စားတာပေါ့နော်လူဝတာတော့နည်းနည်းမြဲနေတယ်လို့ပေါ့နော်ဆင်ရဘာလို့ပိန်ကုန်မပိန်နိုင်ဘူးဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ဒီဟလာအဲ့တော့ဟိုဘိုက်စာကလည်းအခုထိုင်းနေကျွန်တော်ညောင်းထိုင်းနေလဲကျွန်တော်ကပထမညောင်းလို့လမ်းလျှောက်ညောင်းလို့ထိုင်လိုက်တာ အဲထိုင်းတော့တက်တာသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြာကြာထိုင်းမှလည်းဘာဖြစ်လာအောင်ဘာမြဲလဲဒါကျွန်တော်တို့ကမမြဲဘူးဆိုတာဘယ်ရန်ဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုလွယ်အောင်ပြောတာပါအဲတိတာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဘာစဉ်းစားစဉ်းစားကျွန်တော်ကဟို level 3ခုနဲ့စဉ်းစားတယ် level 1 2 3ပေါ့ဒီလိုတမန်တိနိုင်တဲ့ level တခုကတော့လောကကတော့တိနိုင်တယ်မမြဲဘူးဟိုတည်သွားရင်လည်းဘာဖြစ်လဲမမြဲဘူးဒါဒါအလုံးကတိတယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓရဲ့အသိပညာပေါ့ ဒီအသိပညာလေးကကျွန်တော်ကစဉ်းစားရင်3 level စဉ်းစားပါကျွန်တော်ကအဲ့တော့အဲ့ဒါ3 level စဉ်းစားတော့တမန်တီယိုသီစဉ်တီလောကနေလူတိုင်းနားလေမြင်လွယ်တာကလည်းမှန်တယ်လက်ခံပဲနောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့က reality လို့ခေါ်တယ်တကယ်အစစ်မှန်စစ်မှန်တစ်ခု reality လို့ခေါ်တယ် reality တော့စာပေလို့ကတော့ဒီ paramat လို့ခေါ်ရပါတယ် paramat သစ္စာ paramat ပေါ့နော်တကယ် reality level တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ reality level တစ်ခုကိုတက်လိုက်တော့မှခုနကယုံနဲ့နံနေပေါ့နော်အခုလောလောပြေးပြောင်းနေမယ်ကျွန်တော်အတန်ကလည်းယုတ်အမားကနှစ်ခုတိုင်ဒီအတန်ပေါ်တာပဲဒီအတန်မြဲလားဟိုမှာမမြဲဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လေကို့မှာနာမည်ရှိလားရှိတယ်နော်ကို့နာမည်ကြအမြဲရှိရထင်လားမထင်ဘူးလားငါနာမည်အလွဲသုံးစားမလုပ်နဲ့အဲ ကိုယ့်နာမည်ကြီးကိုကျွန်တော်မြဲတယ်မြဲထင်တယ်အဲ့ဒါဘရောမသိလဲဆိုတာဒီနာမည်ကိုဘာနဲ့မှတ်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားမှဘာနဲ့မှတ်တာတော့တညာနဲ့မှတ်ထားတာအဲ့ဒီ reality ကြတော့ဖျောက်ပွင့်မှသိတာကျွန်တော်ကဒီတညာနဲ့မှတ်ထားတော့တညာဆိုတာကျွန်တော်မှဒီတညာဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတစ်ခုရှိတယ်ဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလို့ဒါကဗုဒ္ဓပွင့်မှသိတာဗုဒ္ဓမပွင့်ရင်ဒီတညာကိုမသိဘူးတညာဆိုတာနန္တရားသိပ္ပံပညာလေအုံနောက်ထဲမှာပဲစတိုလောက်ထားတယ်လို့အဲ့လိုသိတာ သိပ္ပံပညာကနေချားကိုသူမလေးလည်နိုင်ဘူးနေချားမှာမတိတတ်တဲ့ယုံနဲ့တိတတ်တဲ့နာသူကအဲ့လိုမသိဘူးယုတ်တစ်မျိုးပဲသိတယ်သူကယုတ်ကိုပဲအဲ့တော့အုံနောက်ထဲမှာပဲသူကဒီ memory store လောက်ထားတယ်လို့ထင်တာအဲ့ဆိုမြတ်စွာဘုရားလေဟိုဘဝတစ်ခုမှာသေသွားတယ်ဆိုဘယ်မှတ်မိတော့မှာဒီအုံနောက်ကြမေးလျှော့ပြီဘာလို့မှတ်မိနေရအောင်ဆိုတာ mental process ဆိုတာရှိတယ်စိတ်စဉ်တစ်စိတ်ပြီးတစ်စိတ်သွားနေတာကျွန်တော်သိပ္ပံပညာအဲ့ဒါကိုမသိဘူး basic ကိုမသိတာပြောတင်တာဒါကိုကျွန်တော်သိပ္ပံပညာရဲ့အတိအတိပိုင်းဆိုင်ရာတွေကဘာနဲ့ဆိုင်တယ်နာနဲ့ဆိုင်တယ် အဲ့ဒါကိုအခုသိပ္ပံပညာကသူ conclusion မစွဲနိုင်ဘူးတအားအထင်မကြီးနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြနေတာကရင်တော့ကျွန်တော်အနောက်တိုင်းကိုအထင်ကြီးခဲ့တာမှန်တယ်သူတို့ရဲ့တိုးတက်မှုတွေနဲ့ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ပညာကိုလေ့လာတော့အတိပိုင်းဆိုင်ရာဒီမှာသူ့ကိုအခြေခံကိုမသိဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတော့တော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာအများကြီး evidence ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကိုယ်ဒီဘက်မှာဖြစ်တာကိုလည်းသူတို့ကိုပြောပြနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကမတွန့်ဆုတ်တော့ဒီဘက်မှာသူကသားတယ်မင်းတို့ကရုပ်လောကဘက်မှာသားမိနေတို့ကနံလောကဘက်မှာ ပါတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကိုကျွန်တော်ပြင်တင်ပြနိုင်တယ်သူတို့ accept လုပ်တိုင်အောင်အဲ့ဒါကြတော့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ level လို့ဆက်ဆံသွားတယ်။နှုတ်ဝင်ကျင်သွား technology လည်းမြင်တယ် investment တွေလည်းကောင်းတော့ကိုကအလုံးကအောက်ကျနေတယ်လို့အမြဲထင်တယ်။အဲ့ဒါမှားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုနားလည်ရမှာအတီပိုင်းဆန်ရတွေကကျွန်တော်က advanced star ဖြစ်တယ်ဒီဘက်ပိုင်းမှာဒါကိုဒီဟာလည်းနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဗာလေးပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီနန်တရားတွေရှိတယ်ဆိုတာဗုဒ္ဓပွင့်မှာဒီလိုကျွန်တော်တို့တညာတွေဝေနာတွေဟိုစေချနာတွေဒီလိုနားလည်လာတာ။ ဒီကမ္ဘာမှာအဲ့အရာတွေမသိဘူးဝိညာဉ်ဆိုတာကိုမသိဘူးသူက soul ပဲသိတယ်ကျွန်တော်က consciousness ဆိုရဲဒီသိသွားတဲ့သဘောနံတရားလေးတွေကိုသိပ္ပံပညာကဘလုံးမမချင်းကပ်နိုင်သေးဘူးဟုတ်လားသူတို့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကစနစ်တကျ explain လုပ်တတ်တယ်ဒါကိုရှင်းတတ်တယ်ရှင်းလဲရှင်းတတ်မယ်အဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲတော့တညာဆိုတာလေးကလွယ်လွယ်လေးမထင်ပါနဲ့လို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကိုယ့်နာမည်ကိုဘာနဲ့မှတ်တာတညာနဲ့မှတ်တာနေဆိုတာကနဲတဲ့အသိမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မှကိုယ့်နာမည်ခေါ်မှဒီတညာလေးပေါ်သွားတာ ကိုနာမည်လဲဆုံးကဒီတညာမရှိပြန်ဘူးနောက်တစ်ယောက်ကခေါ်လိုက်ရင်နောက်နာမည်ခေါ်ရင်နောက်တညာပေါ်ရင်ဆိုတာကဒီတညာမမြဲဘူးဆိုတာ reality ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးအဲ့တော့ကိုနာမည်လဲမြဲလားမမြဲဘူးဆိုတာကအဲ့တော့အလွယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုနာမည်တောင်မှမြဲလားမမြဲလားလဲဟိုကျွန်တော်ဆရာဝန်တွေတော့စိုင်းမှုချိန်တော့မြဲတယ်တင်တာပေါ့နော်ဒီစိုင်းမှုမပြတ်မချင်းမြဲနေတာဆိုတော့ဒီလိုလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါ reality လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာက real လက်တီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိပ္ပံပညာကအဲ့ဒီမရဘူး philosophy အဆင့်ပဲရှိရ reality အဆင့်ကိုမသိဘူးဗုဒ္ဓက reality ကနေပြီးတော့ဘယ်ထိရောက်တာသစ္စာနဲ့ truth ထိရောက်တာပြောချင်တာကအဲ့တော့ကျွန်တော် conventional ဆိုရင်နေ့စဉ် conventional သိမယ် reality ရှိမယ် truth ဆိုတဲ့သစ္စာထိတက်သွားတာဘလောက်ဟိုမြင့်လဲလို့ပြောပြတာကျွန်တော်တို့ကအခုကကိုကမြင့်လမ်းမလဲမသိဘူးကိုကိုနိုင်မလဲမသိဘူးဖြစ်နေပြဿနာက ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာသုံးသက်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အတိုင်းအရှိတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့မဆုံးဖြတ်နိုင်မမြင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ကိုကိုကိုဘယ်လဲနေရာမှာရှိလဲမသိဘူးဖြစ်နေတာအဲအဲ့တော့ဒီလိုသိတဲ့ကိုဘယ်နေရာမှာရှိရလို့သိတယ် तू ဘယ်နေရာမှာရှိရလို့ကျွန်တော်သိလာတယ် तू ဘယ်နေရာမှာရှိရလို့သိဖို့ကကိုဘယ်နေရာမှာရှိရလို့လည်းသိရမယ်ဘယ်ဝင်အရန်ထင်ကြီးနေရတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ truth ရောက်ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့သစ္စာနယ်မှာကြတော့ကျွန်တော်ကဘာမဆိုအကုန်လုံး မမြဲဘူးဆိုတဲ့ဟာတခုကို conclusion ဆွဲနိုင်တယ်ဒါ truth ပဲသစ္စာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့မမြဲဘူးလို့လည်းသိရောမြဲဘာကိုပယ်နိုင်လဲဆိုမြဲခြင်းနဲ့လောဘကိုပယ်နိုင်တယ်ဒီသစ္စာနဲ့မှာကိစ္စသစ္စာနဲ့မှာကိလေသာမှန်သမျှကိုသူကရှင်းထုတ်နိုင်မှာစိတ်ကိုဖြူစင်စေမှာကျွန်တော်ကဒီလိုသွားတော့မှာဟုတ်လားအဲ့ဒီအဆင့်ထိကျွန်တော်တို့မတက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နေတာကအဲ့တော့ဒီမမြဲဘူးဆိုတာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်က3 level စဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ် တမန်အပြင်လောကနေသူတိငါတိပေါ့နော်သမုဒိနယ်နယ်ရှင်းမယ်နောက် reality ဆိုတဲ့တကယ်ပရမတ်နယ်ကိုသွားမယ်နောက်သစ္စာနယ်အထိလောဘစွန့်နိုင်တဲ့အထိကိလေသာတွေငြိမ်းစေတဲ့အထိ truth ဒီကျွန်တော်တို့ဟာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားတိုင်းဟာ level 3ကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကအဲ့တော့အေယာဝရီမြင့်ကြီးမြဲလားမမမြဲပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါဟိုအေယာဝရီမြင့်ကြီးကိုကြည့်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အေယာဝရီမြင့်မမြဲဘူးလို့အခုမမြဲတော့လည်းအခုဘာဖြစ်နေလဲ deteriorate ပျက်စီးနေပြီကျွန်တော်ကဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ကကိုဘလောက် maintain လုပ်သွားမလဲဘလောက် save လုပ်မလဲ ARE saved how to save ARE ဆိုတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘလို့လုပ်မလဲဆိုတာပြောနေလို့လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုဘလို့ save တက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ကိုရှိတော့နဲ့ကိုဘလို့ save ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဒီ problem solving ကိုလုပ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့မှဒီမခံချင်းလို့ပြောတာတစ်မျိုး ကိုကိုယ်တိုင်လည်းဘာလုပ်လဲဆိုဘာမှမလုပ်ဘူးနိုင်ငံမတိုးတက်ဘူးလို့ပြောတာတပြိုသူများအပြစ်ပြောတာသူမင်းရောဘာလုပ်လဲဆိုဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီအဆင့်ကိုကျွန်တော်ရောက်ရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နိုင်မလဲဒီစဉ်းစားထားမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒါဘ누구သင်ပေးတာတော့ကျွန်တော်နေဒီ level 3ခုအတိတ်တစ်ခုရောက်လို့ရှိရင်လောကအနေထားလည်းသိရမယ်တကယ်စစ်မှန်ဘာတွေဖြစ်နေရလဲသိရမယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနိုင်မလဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြင်ဆင်ထားမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ အသိပညာတစ်ခုဗုဒ္ဓသင်ပေးလိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုကကျွန်တော် complete set လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်စဉ်းစားတိုင်းကဒီထဲမှာပဲရှိနေတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ complete ခုဆိုတာကဘာစဉ်းစားစဉ်းစား law တစ်ခုအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားသင်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာစဉ်းစားစဉ်းစားဒီရှုထောင့်ကနေအမြဲစဉ်းစားတတ်တဲ့အလေးအကျင့်ပေါ့နော်ခုနကမဆန်ပြောသလိုကျွန်တော်ကအခေါရိုးဒီလိုကိုဖြစ်နေရမယ်စဉ်းစားတိုင်းကဒီလိုရှုထောင့်နေရနေပြီးတော့ပေါ့နော်အမြဲတမ်းစဉ်းစားသုံးသပ် ပြောနေရမယ်အဲ့ဟာလေးတွေကကျွန်တော်တို့ထက်မှာကျွမ်းကျင်တဲ့အစဉ်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီအရီမစ်ဆေးလောက်တာလဲတာရုပေါ့နော်တာရုသာကောင်းလေသွားတနေ့မြန်မာများအတီးတီးဖြေချသွားပြီးတာဟုတ်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံး2000အားရကျေနပ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျမတို့စီးပွားရေးပညာမှာဆိုရင် customer satisfaction သို့မဟုတ် satisfy customer ရိုးရိုးချိနေတာမဟုတ်ပါဘူးအခု standard မြင်တော့ပါတယ် delighted customer delighted me နှစ်ထောင်အားရချိနေပါလေအဲ့တော့ log in မှာတော့ customer ဆိုတဲ့ပတ်စံလေးပေးပြီးဝယ်စားတဲ့လူချိနေရင်ဒီမှာပတ်စံမပေးရပဲ coffee လဲတောက်ရတယ်အောင်တော့ခေါက်လဲစားရတယ်အလကားပါနော်မိသားစုလိုချစ်လို့နှစ်ထောင်အားရတကယ်တော့ တမိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ဓမ္မအမွေနှစ်တွေကိုတယောက်မေးကြသလိုဒီလောက်ခက်ခဲတဲ့အရာကိုဒီလောက်လွယ်ကူရှင်းလင်းတော့မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားတယ်အမှန်မှပြောရင်ဖရာရသည်တဘာဝတရား the law of nature ရှင်းရှင်းလေးထားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့လူတွေကပဲရှုပ်ပါရှုပ်ပြီးဆရာတော်ဖရာတွေအကူအညီသွားတောင်းတယ်စာရေးပေးပါဟာတဲ့မကျူကြီးဆရာတော်ကြီးအရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေတကယ်တော့မရှုပ်လိုက်ရင်အရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေစရာမလိုပဲ ငကိုတဲ့ကျမတို့ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ရှင်းအောင်နေတတ်ကြပါစေဟုတ်ကဲ့လုပ်ပါမယ်အဲ့ဒီမလုပ်ခင်လေးတစ်ခုမှာတော့ဒီကျေးဇူးတင်လွှာလေးတွေလည်းရေးသားရတဲ့လူရဲ့ effort လေးကို recognition အတိမတ်လေးပြုပြီးအကြပေးပါရစေရှင်ပြီးရင် the last question question တစ်ခုပဲရပါတော့မယ်ဘသူဥမလဲလက်ညှိုးအရင်ထောင်တော့လို့ဟုတ်ပြီခဏလေးစောင့်ပါအဲ့ဒီတော့မဆုမွန်ကတယောက်ခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူတဲ့သူရှိတယ်လူပွဲပစ္စည်းရှိတယ်အလူကံပုံကိုမရှိရင်မရပါဘူးထို့ကြောင့်တက်ရောက်လာတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူကတော့ဘာကြောင့်ကျေးဇူးတင်လဲဆိုရင်သတိလေးထားတတ်ဖို့အတိုင်းရှည်သိဖို့နိစံ once they do ကိုခွဲခြားတတ်ဖို့လေ့လာခဲ့ရလို့ပါရှင်ဒါကမဆုမွန်ရဲ့ရင်တွင်ဖြစ်ပါနောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒေါ်အေးခိုင်ပါရိုးရှင်းစွာ ဗုဒ္ဓဤအဆုံးအမများကိုလက်တွေ့ဘဝတွင်မှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်အသုံးချခြင်းဖြင့်အလိုအေးချမ်းပါကြောင်းသိခွင့်ရ၏ဘဝတွင် နေတက်ရှင်တန်တက်လာပါလေဒါဆရာတပည့်အဟောင်းဆရာတပည့်အဟောင်းမပါဘူးလေဆရာတပည့်စီနီယာဖြစ်မှတင်ပါတယ်နော်ကျမတို့ဆိုရင်ဆရာတပည့်ဖြစ်ခဲ့တာဘယ်တော့မှမကြသေးပါဘူးလပိုင်းပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ကာလနဲ့မတိုင်းပါဘူးအနှစ်နဲ့တိုင်းကြရအောင်နော်အဲ့တော့ အလွန်တန်မိုးရှိသောအချိန်မြင့်ဖြစ်ကြောင်းအလေးအနက်အကြံပြုပါရစေရှင်။အခုလိုတန်မိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိတ်ပဲတိမအတိတ်ပဲရှိပါတယ်။တန်မိုးတိမတန်မိုးရှိပါတယ်။အတိတ်ပဲတိတန်မိုးရှိမှလည်းကျမတို့အားလုံးရဲ့စွမ်းအားတွေတိုးတက်ပါမယ်။ဒီလိုအပြောနဲ့မရပါဘူး။နောက်တစ်ယောက်ကစိတ်ရည်ရပါတယ်။မရည်ထွေးပါတဲ့။လက်ရှိအနေအထားမှာငွေကြေးချမ်းသာသူများက ငွေကြေးချမ်းသာသူများကလောကစည်းစိမ်ပြည့်စုံနေပြီတရားဓမ္မများကိုမိလျော့နေခြင်းဆင်းရဲသူများကဘဝရုန်းကန်နေပြီဓမ္မတရားဓမ္မများကိုမိလျော့နေခြင်းများ ရှိတယ်လို့အများကယူဆကြပါတယ်မယူဆကြပါနဲ့နော်အတိကလှုပ်ချင်ဖို့အတွက်စန္ဒာဓိပတိပဋ္ဌာန်းရဲ့အဓိပတိပစ္စည်းရဲ့အမြင့်ဆုံးစန္ဒာဓိပတိပါကျမတို့လောကီမှာစကားလေးနှစ်ခွန်းရှိပါတယ် winner ဖြစ်ချင်လား loser ဖြစ်ချင်လား loser has always reason winner has always solution အဲ့တော့ကျမတို့ဆော့ဆော့ reason လေးကိုပေးလိုက်ကြရအောင်ပါငွေကြေးပြည့်စုံသောတထိတ်များကတရားအသိနဲ့ပိုပြည့်စုံလာရင်လောကကိုမျှဝေပေးနိုင်တဲ့စိတ်ထားများနဲ့ကောင်းကျိုးများပုံမရှိလာနိုင်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာလည်း ပါဝင်လွတ်ဆောင်မှုများအားလုံးရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုအတွက်တရားစကားဝိုင်းများအခုလိုဓမ္မလန်စကားဝိုင်းတွေလို့တရားဆုံးမစကားပေးခြင်းများကို human resource development HRD ပေါ့နော်သူကတော့ HR ပဲရေးပါတယ် HR ကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါတယ်တဲ့ဆီယမကြီးတော်ဆန်းဆန်းလာကလည်းလုပ်ငန်းရှင်များအားတိုက်တွန်းအကြံဉာဏ်ပြုပေးပါတဲ့မပြောချင်တာကျမတို့အားလုံးဟာလူသားတိုင်းမှာဝတ္တရားကိုယ်စီ ရှိကြသည်စာရေးဆရာကြီးဥတုခရဲ့အဖေနဲ့သားရုပ်ရှင်မှာအဖေနဲ့သားနှစ်ဦးကြားဝယ်ဝတ္တရားကိုစီရှိကြပါသည်ကျမလည်းကျမရောက်ရာဧရိယာမှာစ조사ပြီးတိုက်တွန်းပေးပါမယ်လက်တလုံးဥပမာလေးပြောရင်ကျမတို့ငငယ်တုန်းကပြည်သူနီတိရှိပါတယ်အခုပြည်သူနီတိတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကဗာလေ leaf flock ပြောပြီးတော့နော်ဖောက်ကုန်ခုံပြီးကြော်လိုက်တော့ကျမအခုဘယ်ဘက်ကိုသွားနေပါလဲဆို project ဒီ မူလတန်းကနေမချိခတ်တော့ပဲနဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးရဲ့လူတွေလို့ဖြစ်တဲ့တက္ကသိုလ် level ကိုချိခတ်ဖို့အတွက်ကျမအခုပထမဆုံးရေချောင်းတက္ကသိုလ်ရဲ့ဆရာကြီးကျမအရန်ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမကို mindset change ကို communication ဟောကြီးမှာဟောခိုင်းတဲ့အချိန်မှာကျမရဲ့ mindset တော့ဒီလောက်ကျဉ်းနေဆရာရဲ့ဓမ္မစကားဝိုင်းကအရန်ကောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တက္ကသိုလ် level တွေကိုထိုးဖောက်ဖို့လဲစူးစမ်းနေပါတယ်ပြိသက် level တွေမှာတက္ကသိုလ် level ရဲ့ ပါချုပ်တွေအတိတွေရှိရင်လဲဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆက်သွယ်ပေးပါဒါတက္ကသိုလ်လဲပဲပါကျမတို့ရဲ့ဓမ္မကမ်ပိန်းမှာနော်ဒါဆရာရဲ့အရန်ညံ့ညံ့ပါဆရာဘလို့ထိမေတ္တာစေနာကြီးလဲကျမဟတ်ထိပြီးတော့ဘာကြောင့်အခုလို့ဆရာရဲ့နောက်ကနေအုတ်တစ်ချက်သေးတစ်ပွင့်နေနဲ့ခွက်လက်ဖြည့်လဲဆိုဆရာပြောလိုက်တဲ့စကားလေးတခုရက်ွက်တိုင်းမှာလေဓမ္မယုံရှိတယ်အဲ့ဒီဓမ္မယုံတိုင်းမှာတရားမျှဝေနိုင်တဲ့လူလမ်းညွှန်ပေးနိုင်တယ်ဆရာတွေရှိရင်သိကောင်းပါပဲ ။ဒါကြောင့်မို့1990ကစခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဒေါက်တာဦးစိုးလင်းစာတွေ့ရ2004မှာတည်တဲ့ဘဝရဲ့ဓမ္မအတွေ့တွေနဲ့မရက်တော့ပဲနဲ့ဆရာတယောက်တည်းမျှဝေတဲ့အစင်ကနေအခုဝိတ္တုဒ္ဓဓမ္မလံကဒုတိယဖြူဟာဖြစ်တဲ့ဆရာတွေအများကြီးမွေးထုတ်တဲ့ဆရာပြည့်အခြေခံသင်တန်းတွေမုံမှန်သင်တန်းတွေကိုလုပ်နေပါတယ်စိတ်ဝင်စားရင်တက်ရောက်ပြီးတော့တရားဓမ္မရဲ့ဓမ္မမြင့်မြတ်ဆုံးဓမ္မဒါနကုသိုလ် ကိုဓမ္မတူတဖန်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါဝင်နိုင်ပါတယ် welcome ပါတစ်ဆက်တည်းထပ်ပြောရင်ဒီလိုဆရာဖြစ်မှမဟုတ်ပါဘူးသာသနာပြုလုပ်ငန်းမှာအားငါအားလို့ပါတယ်ဓမ္မအားဒနာအားလူအားအကြံဉာဏ်အားအာနာအားပါဥပမာပြောရင်အာနာဆိုတာကျမတို့တယောက်ချင်းလိုက်ဟောနေတာ ਨੇ မတ်ဂျူရဲ့ကလောင်တစ်ချက်တည်းစင်ကာပူထိလည်းရောက်သွားပါအဲ့ဒီလိုမျိုးအားကိုကျမတို့ဘာလို့ခေါ်လဲ အာဏာအားပါအဲ့တော့ပြိသက်တို့ရေ question ပေးလိုက်တယ် assignment ပေးလိုက်တယ် take home assignment message မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုကိုကို asking yourself မိကိုမေးပေးပါတို့သာသနာပြုမဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မဒုတကုသိုလ်လေးလုပ်ပြီးဓမ္မဒါနယူဖို့ဓမ္မနိုင်ရင်ဓမ္မနဲ့ပါမယ်ဒနနိုင်ရင်ဒနနဲ့ပါမယ်လူတွေပါဝင်နိုင်ရင်လူအားပါမယ်အကြံဉာဏ်အားပါရင်အကြံဉာဏ်ပါပြီခုနကပြောတယ် အာနာဆိုတဲ့အတိုင်းဝိုင်းအားကိုလုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးကိုဆန်းဆန်းလာတယောက်တည်းလိုက်မပြောနိုင်ပါဘူးဒီမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းပါမယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအားကိုရတဲ့ top level manager တွေလည်းပါမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဆရာကြီးဦးဆောင်တဲ့ဝိသုဒ္ဓိဓမ္မလန်အဖွဲ့က always be ready ပါတယ်လီဖုန်းလေးဆက်ပါအောင်တို့မို့တစ်ခုခုလေးလုပ်လိုက်ပါအဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ HR ကဏ္ဍအနေနဲ့တို့မို့လူတွေအများကြီးကိုပြန်ချင်ရင် ခုနကပြောလို့ပရဟိတအဖွဲ့တွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့တက္ကသိုလ်ကောလိပ်တွေအားလုံးအတွက်ဆရာသည်အဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်လို့နော်အခုလိုဆွေးနွေးပွဲများကိုမလာရောက်နိုင်သူများအတွက်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးပါအဲ့ဒီအတွက်လည်းကျမတို့မကြခင်မှာဓမ္မစကားဝိုင်းရဲ့အခွေတွေလည်းဖတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်အခုကတော့ဆရာရဲ့ view ဟာမှာဆရာမွေးတယ်ဆိုတဲ့ဒုတိယအဆင့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆရာဟောမယ်ဆရာရဲ့ တပည့်သားရင်တပည့်သင်္နန်းတရားပြဆရာတွေဟောရင်အကြမ်းမြင်ကြည့်လိုက်ရင်ဝမ်းဝေးလို့သွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီဝမ်းဝေးသွားတာမြမတီချင်းကချပါနော်ခွန့်ကြွေးတဲ့ကချပါဒါကကျောင်းအတတ်ပညာလောက်နဲ့တော့ဒီလောက်နဲ့လုံလောက်ကောင်းလုံလို့မဒါလည်းမလုံလောက်ပါဘူးတကယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ကျမတို့ကအခုခေတ်နဲ့အညီ international နဲ့မိအောင်လုပ်ရင် one way ပြန်လည်ဆွေးနွေးတဲ့ two way တော့မရဘူး multi ဆွေးကိုသွား။ my way your way မရဘူး။ our way ကို the same ပရမတ်ထလိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အလုံးမှာဓမ္မတူတာတာဝန်ရှိပြီးအလုံးဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြပါစို့လို့ယေရှုတင်စကားရေးတဲ့၃ယောက်စလုံးကိုလည်းယေရှုတင်ပါတယ်။သာဓုသာဓုအချိန်ဆင်းသွားပြီမယ်။ကျမတို့အချိန်ယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ပြောရင် time respect ပြန်ရှိပါတယ်။ ကွက်တိဖြစ်အောင်လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်ကိုတော့ chance ပေးခွင့်ကိုပြိတ္တပေးပါလားရှင်အဲ့တော့ the last question တတဆွလွင်နဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျမကဒေါက်တာခင်နေပါကျမအခုစိတ်တည်အရန်ခုံးနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုလက်တွေ့မှာကျမ share ကြပါတယ်ကျမစိတ်ထဲမှာခုံနေတာကကျမမှာစေတနာတွေအများကြီးဖြစ်နေပါတယ် စေတနာဆိုတဲ့နံတရားလေးတွေကကျမခုနအတန်လေးတစ်ခုကြားလိုက်တော့မိကုံးမေးခြင်းပါတလားဆိုတဲ့အတန်လေးဟာကျမရဲ့ရင်ထဲမှာအနတ္တသူတဘောသူဆောင်ပြီးစေတနာလေးဆိုတာဖြစ်သွားပါတယ်အခုကျမကပြောလိုက်တဲ့အခါမှာလဲတော့ကြာစေတနာလေးကချုပ်သွားတော့မှာပါကျမဒီဒီစေတနာကိုဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲကျမတခါပြန်ပြီးတော့အာယုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဆရာရဲ့ဂျေစုတရားကို ကျွန်မအခုစေတနာလေးနဲ့ထပ်ဆက်လိုက်တာပါမိကုံးလေးမေးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စေတနာလေးနဲ့ဆက်တာပါဆရာဒီသင်္นานတိုင်းအားလုံးကိုသင်တဲ့အခါမှာမိကုံးများမေးစရာရှိပါလားမိကုံးလေးတွေမေးပါဘယ်သူမှမမေးပါဘူးမေးလဲလူလည်းရှိပါတယ်နဲပါတယ်ကျွန်မဒီမိကုံးတိုင်းကို ကျွန်မဆရာသင်ပြီးတိုင်းလည်းမသိရင်မေးပါတယ် အဲ့ဒါအစကကျမစေတနာမှမသိပါဘူးအခုတော့ဆရာရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ကျမဒီဒီမိကွန်းကိုစေတနာလေးဆိုရဲပေါ်လာတဲ့နံတရားလေးကြောင့်ဆရာကျေးဇူးကိုဆက်ချင်းဖြင့်မေးလိုက်တာပါတကယ်တော့မရှိပါဘူးအခုချိန်မှာတော့เนาะဒါလေးရရှက်ဟိုဟာလုပ်ပေးတာပါ thank you ပါကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကကျွန်တော် MICD ဘက်မှာအကြောင်းအကြီးလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိကျွန်တော်တို့တတိယ အရွယ်ရောက်နေတဲ့လူတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဆရာကြီးဟောပြောတာတွေကိုပြန်ပွားဖို့ကိစ္စလေးကိုအထောက်အကူပြုကျင်လို့ပါအဲကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့လူငယ်မျိုးဆက်တွေက AI လို့ခေါ်တဲ့မှတ်ဉာဏ်ဓုပုံမှာဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရလည်း AI ဘက်ကို technocracy ဘက်ကိုသွားနေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့ side effect ကအဲကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓတရားနဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုပြန်ပွားဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့နောက်တွေ့ sorry နောက်တွေ့မဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့မဲ့ next Z generation ပေါ့ဥကဘာမှာဆိုရင် Z generation ကို asset ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့တုတ်ထံအားလုံးဟာ17.4မဲ့ပဲရှိပါတယ်ဒီသကဝိုင်းတွေကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာခုန live မလွင့်ရဘူးဆိုတာကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဝီစီကိစ္စများမှာဆိုလို့အနောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အရက်အခေါ်ဆို noise ဖြစ်မှာဆိုလို့တားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအခန်းမှာလူ200ရှိပါတယ် Facebook social media ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်9000နဲ့မြောက်လိုက်လို့ရှိရင်လူ10သိန်းတည်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မြန်နဲ့များများတည်ဖို့ဟာ365ရက်ကိုနှစ်တရာပဲရတယ်ကျွန်တော်တို့တက်တန်းမှာဗုဒ္ဓတော်84နှစ်ပဲရပါတယ်အဲကျွန်တော်36500အတိအကျပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ live ရဲ့ data ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကခုနပြောတဲ့ virtual reality နီးရဆရာကြီးတို့လွှင့်တာတွေကိုတတ်နိုင်မယ် YouTube မှာဆိုရင်ဓမ္မကျွန်တော်တို့တရားအလှူအနေနဲ့ YouTube မှာကျွန်တော်တို့တင်ပေးနိုင်ရင် လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ဒီ link လေးတွေကို refer လုပ်ချင်ပါတယ် refer လုပ်ခြင်းအပြင်စာတကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်စာတပိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုနှစ်နာရီကြာစကဝိုင်းအသည့်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူငယ်တွေစိတ်ထဲမှာများများအသိရင်ဒီအန်ဒီရဲ့မသိခြင်းမသိခြင်းရဲ့အန်ဒီရဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့များများကြော်လွှားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လက်ရှိလည်းကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်မြို့တစ်မြို့လုံးရဲ့ YBS ကားတွေကိုမောင်းမဲ့ လူငယ်တွေလူကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့အသစ်လို့ခေါ်တဲ့အသည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူညီတီကိုကျွန်တော်တို့လမ်းစဉ်ခုနှစ်ချက်နဲ့သွားတင်ပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းစဉ်ခုနှစ်ချက်ကဟိုးဂရိစလာတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းဗုဒ္ဓရဲ့ညီတီတွေနဲ့နိယာမတွေမင်္ဂလာတရားတော်တွေနဲ့ချိန်ထိုးတဲ့အခါမှာဒါသေးသေးလေးပါလိုက်နာမယ့်ကိစ္စသေးသေးလေးပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုပြန့်ပွားအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့နေရာမှာ training တွေအများကြီးပေးရပါတယ်အချိန်တွေအများကြီးယူရပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ virtual reality ကိုသုံးပြီးတော့ social media ကိုကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရတာကိုကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေကတက်မှတ်ပေးမယ်ဆိုရင်မီလီစက္ကန့်ပေါ့တစ်စက္ကန့်ရဲ့တစ်ထောင်ပုံတစ်ပုံလုံးနဲ့မြန်ပါတယ်ဒီ virtual reality ကအဲ့တော့မကြခင်မှာပဲဒီနည်းပညာကိုအစိုးရတွေကလည်းသုံးတော့မယ်အာဏာပိုင်တွေကလည်းသုံးတော့မယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တို့ထဲမှာစိတ်ပူပန်ရင်ဒုက္ခဆိုတဲ့ဖိစီးမှုတွေစိတ်ဖိစီးမှုတွေတအားများပါတယ်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်နေစရာတော်တော်ခက်ပါတယ်လူငယ်မိသားစုတစုတီထောင်မှုတော်တော်ခက်ပါတယ် ဒါကြောင့်မလို့လုံးလေးတွေများလာတယ် secretary များလာတယ်အခုတော်တော်များများအခု generation မှာကျွန်တော်နေ့စဉ်နဲ့များကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာအဲဒီဗုဒ္ဓခုနပြောတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့နီတိအကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာဆရာကြီးတို့ကပြန်ပွားအောင်လုပ်တာလေးတွေကိုပုံမြန်ဆန်အောင်ဤပညာကိုသုံးဖို့လဲကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးပံ့ပိုးမယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အကြံပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုကြံပေးတဲ့အတွက် အဲဒီလို participate လုပ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအခုကဒီဓမ္မလမ်းစကားဝိုင်းတွေကအခုမှစတင်ပြီးလုပ်တဲ့အတွက် training လိုအမျိုးလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့အမှားယွင်းရှိလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီ YouTube ပေါ်တင်ပါပါ edit လုပ်ပြီးတော့တင်လိုက်တော့မှာကျွန်တော်ဟိုတိုက်ရိုက်လုပ်လို့လို့ရှိရင်သူများဒီစလုပ်တဲ့ဟာလေးတခုကတုံနှေးသွားမှာစိုးလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ training ကလာလဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီစကားဝိုင်းဆိုရ talk ကတိတ်ပြီးတော့အားနေကြရသေးတယ် တိတ်ကိုအလေးကျင့်မရသေးဘူး public ထဲမှာအဲ့တော့ဒီအလေးကျင့်လေးတွေရလာတဲ့အခါကျနောက်ကြရင်တော့ live ခါတဲ့တွန်းလွှင့်တော့မှာပါအခုကတော့ကျွန်တော်ကဒီလေးပေါ့နော်ပထမဆုံးကျွန်တော်အဲ့ဒီလေးအမှားရင်းရှိရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလေးလုံးမှာပြန်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟိုခုနကျမမေကွန်လေးမိထားတာပါအဲအတတ်ပညာနော် smart living and wise thinking ပေါ့ဆိုတော့ကျမတို့ဟာဒီ smart living အတွက်ကိုတက်ပညာတွေကိုကျမတို့ရှာလာခဲ့တော့ကျမတို့အကြောင်းဆို အဲဆရာဝန်ပညာဆို9နှစ်တင်တာပေါ့နော်ဒီကြားတဲ့အရေးခင်းနှစ်ပါတော့ကျမတို့ဆို9နှစ်တောင်တက်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့ကျမတို့က wise thinking မလုပ်ခင်မှာဒီအတတ်ပညာကိုပဲကျမတို့က practice ပြန်လုပ်ရတယ်သင်တော့ကတော့ principle ပေါ့ practice ကလူနာနဲ့ပြန်လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စာဝင်နေရေးအတွက်ဆိုကျမတို့လုပ်တယ်စာဝင်နေရေးကလည်းအစိုးရပေးထားတဲ့ပတ်စံမလောက်ဘူးမလောက်တော့ဆရာကြီးပြောသလိုပေါ့ကျမတို့တက်တူမှာအဲကျောင်းမှာစာသင်နေတော့ကအလုံးလုံးနေတော့က ကျမတို့ရဲ့ professor ပြောတယ်မင်းတို့အခုဒီမှာဆရာဝန်ပညာနဲ့မင်းတို့အသက်မွေးတာလုံလောက်ပါသလားလို့မေးပါတယ်တကယ်တော့ကျမတို့မလုံလောက်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့အစိုးရလုပ်လို့ကိုလုပ်ခဲ့တာလဲဆိုရင် status တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်။အဲဆရာဝန်ကြီးပေါ့နော်ရန်ကုန်စေယောဝန်ဆရာဝန်ကြီးဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကလုပ်ခဲ့တယ်အဲ status တစ်ခုပေါ့။အဲ့တော့ကျမပြောချင်တာကတော့ကျမတို့ကဒီတိုင်းပြည်မှာရွေးချယ်လို့မရဘူးဒီတိုင်းပြည်မှာမွေးလာတဲ့ ဒီတက်ပညာကိုသင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဒီတက်ပညာနဲ့ဒီလောကထစရိယပေါ့လူတွေကိုဘလို့ကောင်းကျိုးပြန်ပြုတ်မလဲဆိုတဲ့စိတ်ကဒါကျမတို့မွေးရပါဖြစ်လာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်တော့ကျမတို့ဝန်ထမ်းလုပ်တာပါဒါကြောင့်ဝန်ထမ်းလုပ်တယ်ဆိုတာပရဟိတပါပိဒဗမာပြည်မှာလုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းဟာပရဟိတစိတ်ဓာတ်ပါပိဒလူမှတာလုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါကကျမဟိုဝန်ထမ်းတွေလုပ်နေရတဲ့အခြေအနေဗမာပြည်အခြေအနေကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အခုဆရာဝန်တွေမှာတက်ပညာကို တက်တယ်တက်ပြီးတော့ကျမအဲ PhD တက်ခွင့်မရတဲ့အချိန်မှာကျမအဘိဓမ္မာရဲ့ဝိသုဒ္ဓိရဲ့တိကကျော်ရဲ့ကျမ33နှစ်တက်တယ်ကျမဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတကယ်တော့ကျမကလေးမွေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ကလေးတွေကိုကျမဒီဗုဒ္ဓရဲ့စာပေတွေကိုကျမပြောချင်တာဒါပေမဲ့ကျမတို့က6နှစ်လောက်ကို smart living now နားမလည်ပါဘူးကျမတို့ကစေးကြောင်ရလို့စေးကြောင်တက်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပဲအဲ့တော့သိသူတို့ပြောချင်တယ်ပြောချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေတက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ emphasize လုပ်ပြီးတော့လည်းပြောလို့မရပြန် ဟုတ်ဆိုတော့ဆရာပြောလို့ academy ဖြစ်နေအဲ့တော့ emphasize ပြောလို့ရတော့အတွက်ကိုဆရာဒီ peaceful life ဖြစ်တဲ့ wisdom ကိုကျမတို့ရဖို့အတွက်ကိုဆရာရှင်မှာကျမတို့ကပြန်ယူတယ်ဒါလည်းကျမတို့ကကနော် wisdom practical နော် practical wisdom philosophical wisdom ပေါ့အဲဆရာမကြီးတို့ဆိုဒါ philosophy wisdom ပေါ့ဒီမှာတို့တရားထိုင်ခဲ့တဲ့ဘာညာရိတ်တာရေးသွားခဲ့တယ်ကြတော့ practice ပေါ့နော် practice wisdom ပေါ့ဆိုဒါရင်းနဲ့ကျမတို့လုပ်ပြီးတော့ပြောမယ ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဆရာရည်ရွယ်ချက်၃ခုထဲမှာအဲပထမတစ်ခုရယ်နှစ်ခုရယ်ကကျမတို့ကပြန်လုံနေရတော့နော်တာမန်လူတွေနားလည်အောင်ပြောဖို့ဆိုတာတာမန်လူတွေပြောဖို့စကားလုံးကကျမတို့ကရွေးနေရတော့ဆရာရှီကနေမှခုပြန်ရပြန်ရတော့မှကျမတို့ပြန်ပြောတတ်။သူကတော့တာမန်လူမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နားလည်ပြီးသားပေါ့အဲအဲ့လိုယူဆတာပေါ့။ဒါဆရာတိတဲ့အတိုင်းကျမတို့ကဆရာဝန်ကနည်းနည်းလေးစိတ်ကြီးဝင်နေတာပေါ့ဆရာ။ဘာလို့ကျမတို့က smart living အတွက်စ조사ရင်စ조사ရင် Wise thinking ကခုနလိုပေါ့ wise ဆိုတာကျမတို့က person who has the experience and deep understanding ဆိုကျမတို့ deep understanding ကဖို့ဖို့ကြည်နေပြီဒီတိုင်းပြင်မှာနေခဲ့ရတော့လေဖို့ဖို့ကြည်နေဘာလို့ဆို smart living အတွက်စာလဲသင်ပြီးပြီနောက်ပြီးတော့ smart living ရပြီလားဆိုတော့လေမရနိုင်သေးဘူးအခု60အထိကို smart living ကရှာနေတော့ဆရာရဲ့အဲ့တော့ကျမတို့ wise thinking အတွက်ကိုကြတော့ ကလေးတွေကိုပေးရမယ့်အဆင့်ကြာခုနဆရာကပြောလို့ကျမကလေးတွေကိုအခုကျမပေးတော့မယ်ဆိုပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုမှာတစ်ခါလဲတွဲပြီးတော့ကျမဒီတက်တော်တက်ခဲရလေကျမဘာထင်လဲဆိုတော့ငါတို့ကြောင်းလုံးอ่ะအဲ့တော့ကျမကကလေးတွေကို smart ကျမနောင်တရတာเนาะခုနနောင်တဆိုတာကျမတို့ကြောင်းနေရတာဒီဟာတွေတွဲတင်ခဲ့ရင်ဥမာအခုကျမတို့နောက်ကလေးတွေကြတော့ politics တွဲတင်တယ်လေကျမတို့ politics အဲ့တော့မတင်ခဲ့ရအောင် သူတို့လက်ထက်ကြတော့အဲ့တွဲတယ်အဲ့ဒါကြတော့လိုအပ်မှန်းသူတို့သိပြီးတော့ဒီဓမ္မကြတော့ဘာလို့လိုအပ်မှန်းမသိတာလဲသူတို့မှမရှိလို့ပါဒါဒါဒါကျွန်မလည်းအဖြေတွေးပါတယ်ကျွန်မရဲ့နောင်တကိုဒါမစဉ်းစားပါနဲ့နောင်တကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မတို့ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အချိန်ကုန်တာပေါ့ဆရာရဲ့ဟိုကပထမတောင်းတက်တယ်နှစ်တွေကြာရင်တက်တယ် now practice လဲစမ living အတွက်ကိုအချိန်တွေအများကြီးရတယ် wise thinking ရတော့60ကျော်မှာဆရာကလည်း မျိုးဆက်တင်မွေးတော့ကျမတို့ကလည်း60ကျော်မှဆရာရှိပြည့်ကြတော့ကျမတို့ကမျိုးဆက်တင်လားမျိုးဆက်မတင်လားမပြောတတ်တော့အဲ့တော့ကျမပြောချင်တာကတော့အခုအဲ့တော့အသက်အိတ်နဲ့ age နဲ့မတွက်ပါနဲ့ chronological age နဲ့တွက်ပါနဲ့ဘာ age နဲ့တွက်ပါ knowledge age နဲ့တွက်ရမယ် knowledge age နဲ့ဆိုတော့မျိုးဆက်တက်ပါပဲကျမညာဆရာမကြီးကျူကိုအသက်နဲ့မတွက်နဲ့ရုပ်နဲ့တွက်လိုက်အဲပြိုနေသေးတယ်အဲအဲ့လိုတွက်ရတယ်အဲ့ကညာဆိုကျမတားကိုကျမပြောတယ် အဲ့နင်တို့ကန့်စင်းနေရခစ်ကြီးရောက်နေပြီနော် ပြောစရာစကားမရှိသူတို့ကအကြိုက်နားမထောင်စရာရယ်သူတို့ကိုကျွန်မပြောဖို့ဆိုတာလေသူတို့နဲ့9မိနစ်စုံဖို့တော့မနှဲစရာရယ်အဲ့စုံတဲ့အချိန်လေးကိုဟဲ့ငါးပါးတီလာမှမမြဲရင်နင်တို့အပယ်ကြမယ်နော်အဲ့တကြောင်ကိုအရင်ပြောရတယ်ဆရာပြောပြီးတော့ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နင်တို့အခုကတ်ဆေးနေပြီနင်တို့ကတ်ကတ်လွတ်အောင်လုပ်လို့အဲ့နှစ်ကြောင်ပဲပြောရသေးဆရာအဲ့ခန်းနဲ့ဝင်သွားအခုကကလေးတွေပြောလို့ပြလူကြီးတွေလာပြောနေပုံရတယ် အဲ့တော့ကျမပြောတယ်သူတို့ထက်စည်းစကားဝိုင်းလေးရှိတယ်လာတက်ပါလားဗုဒ္ဓဟူတွေသူတို့ကဗုဒ္ဓဟူတွေဆိုတော့အလုတ်သမားလည်းအလုတ်ကမလာနိုင်ဘူးပေါ့ဆရာရဲ့အဲ့တော့မေကြီးပဲတက်လိုက်ပါတဲ့မေကြီးတယောက်နဲ့ဆိုလုံလောက်နေပါပြီတဲ့ကျမတက်ထဲဝင်တော့ကလည်းသူတို့တက်ထဲဝင်ဖို့ပြောတော့တက်မတော်မှာမေကြီးတယောက်နဲ့တင်လုံလောက်နေပါပြီအဲ့ဆရာကိုကျမအဲ့ဒါကြောင့်မေကွန်းလေးမေးတာဆရာရဲ့ smart living နဲ့ wise thinking ကိုတခါတည်းတွဲပြီးတော့လုံနိုင်တဲ့ project လေးတစ်ခုကို အမြန်ဆုံးချပါကျမတို့မသိခင်လေးပေါ့အဲ့လေးကိုတိုက်တွန်းတာပါဆရာရယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်မေကွန်းမေးမဲ့သူများရှိပါသေးလားရှင်ရှိရင်လေဆရာသည်ဒီနေ့စင်ကာပူဓမ္မခရီးကိုလေးစိတ်ဆင်ဖို့ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လိုရင်းတူရှင်လေးမေးပေးပါနော်လေးစိတ်ကိုလည်းဆင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဟုတ်ကဲ့ကျမကတော့ မိကုန်းဆိုတာတဲ့ကျမသွားသွားခလေးလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပါဘူးပထမတော့မိတ်ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် train တွေအားနဲ့နေကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကဒီအပေါ်ပိုင်းလူတွေကနည်းနည်းအားနဲ့နေကျွန်တော် format ကိုမသိဘူးဖြစ်နေကျမကတော့ရွှေလီကွက်ပါကျမကတော့ဘာလုပ်လဲနာအေးကူညီမှုအသင်းမလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လားကျမပြောချင်တာသွားသွားခလေးလို့ပြောတဲ့အတွက်ကျမ တိရသွားတာပေါ့နော်ကျွန်မအရန်ကျေးဇူးလဲတင်တယ်ပြီးတော့တကယ်လဲအကျိုးများခဲ့တဲ့ကိစ္စလေးတခုပြောချင်ကျွန်မမှာကလေးလေးတယောက်မွေးစားထားပါတယ်အဲ့ကလေးလေးက9လသမီးကစမွေးစားတယ်အခု12နှစ်ရှိပါပြီအဲ့ကလေးကိုကျွန်မမပြောခဲ့ဘူးပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်မတို့မွေးစားထားတယ်ဆိုတာဒါပေမဲ့သမီးကလည်းပြောတယ်မမေ12နှစ် teenager မရောက်ခင်ပြောတော့ပြောတော့ဆိုကျွန်မဘယ်လိုပြောရမှမသိဘူးဆရာမတော်သမ်းမြအောင်တို့မဂျူးတို့ပဲအကူကြီးတောင်းပြီးတော့ counseling လုပ်ပြီးပြောရမလားဘာညာအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပါဒီမှာကလေးတွေရဲ့ဝိပဿနာသင်တန်းလေးလုပ်လိုက်ပါတယ် လို့တော့သူ့ကိုလည်းခေါ်လာအရှိမလည်းကျမသူ့ကိုစာဖတ်ခိုင်းပါတယ်အမြဲတမ်းစာဖတ်ခိုင်းတယ်ចောင်းစာအပြင်အပြင်စာတွေအများကြီးဖတ်ခိုင်းတယ်ပြီးတော့ကျမလည်းအမြဲတမ်းတရားလေးတွေစကားပြောဖြစ်တယ်ပေါ့သူ့တယောက်တည်းမဟုတ်ကျမတအိမ်လုံးနောက်ကလူတွေရောအမြဲတမ်းပြောပြတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာသူကတရက်ကြတော့သူကအိမ်က driver လေးကိုသူကမေးတယ်သူတိသွားတယ်သူမွေသားသမီးဆိုတာသူတိသွားတဲ့ခါသူကဟုတ်လားလို့သူမေးတော့ဟုတ်တယောက်ကလည်းကျမတို့ကလည်းပြောဖို့စီစဉ်ရှိတော့ဟုတ်ပါတယ်ပေါ့လေပြောပြတယ်အဲငငယ်လေးကလေးကသူတို့ကအသင်းကိုလာတယ်သူ့အမေက ဟိုကလေးလေးယောက်သူကအငယ်ဆုံးလေးအဲအဲ့လားလေးကိုသူကမကျွေးနဲ့မမွေးနိုင်ပေါ့နော်အဲ့လားကျမတောင်းယူထားလိုက်တာပါတောင်းထားပြီးတောင်းထားပေးမယ်ပါညာနဲ့ဆိုတော့အဲ့လားတွေပြောပြလိုက်ပြောပြတော့ကမလေးကကလေးလေးကသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ तू ရိပ်မိတယ်ပေါ့တိချက်ကတော့ तू တောင်းထားတော့ကျမတို့ကစာချုပ်စာတမ်းနဲ့မွေးစားထားတာမဟုတ်တော့သူ့နာမည်သူ့အဖေနာမည်နဲ့ဆိုတော့အောင်စင်းထွက်တော့သူ့အဖေနာမည်နဲ့ထွက်တော့ရိပ်မိတယ်6တန်းရောက်လာပြီဆိုတော့ပို့တောင်းအစတော့မှားပြီးပေးတာပေါ့ပါညာပေါ့ result ထွက်တဲ့ကသူ့ဖေနာမည်နဲ့ထွက်တာ နောက်တစ်ခါသူကစာဖတ်တဲ့အခါကျကျမတို့ရဲ့ interview တွေမှာသူ့နာမည်မပါတော့သူရိပ်မိတယ်နောက်တစ်ခါသူဟိုဘန်ကောက်ကိုသူလိုက်သွားတော့ကျမရောက်ခမကသူ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးတာအဲဒါလေးကမောင်မောင်ရဲ့ကျော်သူ့ရဲ့မွေးစားသမီးလေးပေါ့အဲ့လားလေးရိပ်မိတယ်နောက်သူ့တငယ်ချင်းနဲ့လည်းပြောတယ်နင့်အဖေအမေဆိုတာအဖေပေါ့နော်ဒီသပင်မွေးဖြူဖြူနဲ့ဘိုက်ပူပူနဲ့မုတ်စိမ်မွေးနဲ့လူကြီးလားဟုတ်တယ်ပေါ့အဲအဲ့လားဆိုတော့နင့်အဖေအရွယ်မဟုတ်ဘူးအဖိုးအရွယ်ပေါ့အဲ့တော့အမီးတွေလာရင်လဲ तू ကမြီးတွေနဲ့ရွယ်သူဆိုတော့ तू ကရိပ် အဲ့လာတွေရိပ်မိတယ်တဲ့အဲ့တော့ကောင်မလေးကအင်းကောင်မလေးကမေးတယ်သမီးအဲ့လိုတိတော့အားငယ်လားအားမငယ်ပါဘူးတဲ့အလှတော့သူအားငယ်နေတယ်သူကမသူတိချမတိခင်တော့သူအားငယ်ပြီးတော့သူမေးလဲမေးခြင်းမေးလဲမမေးရဖြစ်နေတဲ့ချိန်အဲ့မှာသူကအားမငယ်ပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုသမီးရတဲ့အရင်တော့ကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့လို့အခုကံကောင်းတာတဲ့ကျမတို့အိမ်မှာဆိုသမီးတယောက်လို့နေရတယ်ချောင်းကိုလည်းထားတယ်အိမ်မှာရှိရရေကူးကန်လည်းသူပဲကူးနေတာဆိုတော့သမီးတယောက်လို့သူတထေးသမီးတယောက်လို့သူနေရတယ်ပေါ့နော် အဲ့လားဟာတဲ့သူကံကောင်းတာအဲ့တော့တဲ့သူနောက်ထပ်ကောင်းဖို့အတွက်လဲတဲ့သူထပ်ကောင်းမှဖြစ်မှာဆိုပြီးအရန်ကိုပြောင်းလဲသွားပါတယ်အရင်တော့အားငယ်နေတဲ့စိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးသူကြည့်လိုက်တွတ်တွတ်လက်လက်ကျမတို့လည်းဟိုသူ့ရဲ့အတွေးအခေါ်ဟာတခြားလူသားဒီတရားတွေသာသူနားထောင်မထားရင်သူ့ကိုယ်သူအရန်တနာပါမှာဟာငါဟာတော်တော်မိသားစုနဲ့မနေအောင်ငါဟာဘာဖြစ်တယ်ဆိုမဟုတ်တဲ့အတွေးတွေတွေးပြီးတော့သူကအားငယ်ပြီးတော့ပိုဆိုးသွားမှာအခုကတော့မဟုတ်ဘူးသူကအမှန်ကိုတွေးတတ်သွားတယ် ဒါငငယ်လေးတဲ့ကျမတို့သူ့ကို train လုပ်လာခဲ့တာကျမသားသမီးတွေလည်းကျမအများနဲ့ train လုပ်ခဲ့တော့သူတို့လည်းသူတို့ခြေထောက်ပေါ်သူတို့ရက်တည်နိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်နေပါပြီအခုဒီကလေးသူတို့ခြေထောက်ပေါ်သူတို့ဆိုတော့ကျမသား18နှစ်သားမှာအမေရိကတယောက်တည်းထွက်သွားပါတယ်မပျက်စီးပါဘူးသမီးဆိုတာလည်းအသက်20မပြည့်ခင်အိမ်တောင်ကျသွားပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကဟိုဩစတြေးလျကိုတယောက်တည်းပါသွားတာပေါ့ဒါလေးတွေဟာဒီတရားတွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဆိုတော့ကျမအများကြီးကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောချင်တာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ် အခုဆရာတို့လည်းလေးစိတ်စဉ်းစားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် question အမေးဖြေလေးတွေကို နောင်တကယ်မေးချင်ရင် ကျမတို့ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာ IBC ဟောကြီးမှာဒုတိယအကြိမ်ပြန်လုပ်ပါမယ်ခုန MICC ဆရာကိုပြောရရင်ဒီနေ့ကကျမတို့တကယ်ပြောရင်ပထမဆုံးအကြိမ်လို့ပဲပြောပြောသို့မဟုတ်အကြိမ်ကောက်မလုပ်သေးပဲနဲ့ rehearsal day လို့ပဲ ပြောလိုက်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့တကယ်ပထမဆုံးပွဲကြီးကို IBC Hall မှာကျမတို့ဧပြီလ9ရက်နေ့ညနေ3နာရီကနေ6နာရီမှာလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူ350နဲ့400နီးပါးလောက်ဆန့်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလဲလူတွေသိသွားရင်အများကြီးလာမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကြိုတင်ပြီးအခုတော့မဟုတ်သေးဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကြောင်းညပါမယ်ကြိုတင်စင်းပေးပါเนาะကိုတင်မကပဲနဲ့ကိုဝန်ကျင်အားပါတက်ရောက်နိုင်မှုအတွက်ထပ်မံပြီးတော့ဟိုစီရင်ဝေးပါเนาะ ဒါဆရာကအခုအားလုံးအတွက်နော်အခုမှပြန်စတဲ့သဘောပါနိဂုံချုပ်လို့ကျွန်မဘယ်တော့မှမတုံချင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆက်လက်ပြီးတော့ညှဝေပေးပါမယ်ဟိုလုပ်ပေးပါမယ်မဒါ moderator မဆန်ပဲပိတ်ရမှာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်လာ volleyball ပုတ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အဲကျွန်တော်အမြင်ကြီးမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းထပ်ပြီး volleyball ပုတ်ရပါအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့တကယ်တမ်းအဖြစ်တော့ဒါကတော့အဲနိုင်ငံကျော်ပေါ့နော်စာရေးဆရာမကြီးဂျူကနည်းနည်းလေးဒီအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီအခုလုတ်ပေးတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်သူ့အမြင်လေးတခုလည်းကျွန်တော်ကအဲသိကြပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမကြီးအမြင်လေးတခုနည်းနည်းအဲ conclusion နဲ့လေးမျှဝေပေးပါအောင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာဘာလိုအပ်လဲဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ participate ဘယ်လိုပို့လို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုလဲဆရာမကြီးနည်းနည်းသုံးသပ်ပေးပါအောင် ကျမတို့လေ panel discussion ဆိုတာတွေကတော့နိုင်ငံရေးအရာရောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရာရောစာပေအရာရော လုပ်နေကြပါတယ်ဓမ္မလန်ဝိပဿနာအဖွဲ့အနေနဲ့တော့ဒါပထမဦးဆုံးပေါ့နောက်ပထမဦးဆုံးလေးမှာလည်းအခုဒီလိုစုံစုံညီညီပေါ့နော်အလုံးတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ကြတာကိုကျမအထူးပဲဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်တကယ်တမ်းကျမတို့စမဲ့ April 5မှာပေါ့နော် April 5ကြာလို့ရှိရင်ဒီတဲ့လူများမှာပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ကလေ ဟို panel discussion စစ်စစ်မှန်မှန်အခုဆိုရင်ဒါ panel discussion စစ်စစ်မှန်မှန်ပဲပြီးတဲ့နောက်ကိုဒီအမေးအဖြေလဲလုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးရဲ့အရသာအနှစ်သာရကိုကျမတို့တော်တော်များများတိတ်မသိကြဘူးတိတ်မသိကြတဲ့အတွက်ကိုကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့နည်းနည်းနောက်တွန့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဟိုပို့ပြီးတော့လဲဒီထက်ပို့ပြီးတော့စုံညီလာအောင်လဲစူးစမ်းဖို့လိုတယ်လို့ပို့ပြီးတော့ဆရာပြောသလိုပြန့်ပြန့်နှံ့နှံ့ဖြစ်ဖို့လဲလိုအပ်ပါတယ် live show ကတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဒါ rehearsal ဖြစ်တဲ့အတွက် rehearsal ဆိုသေးမှာအများကိုမပြရသေးဘူးပေါ့တော်ကြာချွတ်ချွတ်ချော်ပြီးတော့ကျမရှာကျမခဏခဏရှာခလုတ်တိုက်တတ်တယ်လေအဲ့တော့ live show မလုပ်တာကိုကျမသိကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပိုကြလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့တကယ်ပဲ live show လုပ်မယ်အဲ့ဒါကြလို့ရှိရင်ဆရာပြောသလိုလူသိန်းနဲ့ချီပြီးတော့တခါတည်းတည်သွားမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ကနည်းနည်းမျှပြီးတော့ပေးပေးကြပါဒီကလည်းအဆင်ပြေတဲ့အချိန်ကိုအားလုံးဟို Facebook ကနေလည်းကြီးညာမှာပေါ့နောက် channel တွေသတင်းစာတွေကလည်းကြီးညာမှာပေါ့ Facebook ကတော့ပြန့်နေဆိုတော့လေဟိုကြားနေသတင်းစာလည်းမပါလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အလုံးကိုခြုံပြီးကျမကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့လည်းရှေ့ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းပါမယ်ကျမတို့နဲ့အတူတူပါဝင်မဲ့သူတွေဟာလည်းနောက်တစ်ခေါက်မှဒီလူတွေဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ကျမလည်းပါကျမပဲပါတော့မယ်ဒါပေမဲ့တခြားသူတွေကအတူတူပဲ panel discussion discussions အနေနဲ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုံးဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းကြရအောင်ပါလို့ မေတ္တာရက်ခံပါရစေအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပထမတော့ပြီးပြီလို့စဉ်းစားလိုက်တာဗျအဲ့တော့ तू ကကျမလည်းပါကျမပါတော့မဲ့တော့အဲ့တော့မဖြစ်ဘူးတခါတည်းစာချုပ်ချုပ်မှဖြစ်မယ်ဒီမှာတခါတည်းကပါရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာမကြီးနည်းနည်းလေးအဲ့ပါမယ်အကြောင်းနည်းနည်းပြောပါပါပါပါပါမယ်လည်းနည်းနည်းလေးပြောပါဦးအာ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပါပါမယ်ရှင်ဒီစာချုပ်ချုပ်တာမှဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အများနဲ့စာချုပ်ချုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်လျှို့ဝှက်စာချုပ်ချုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး transparency အပြည့်ပါနော်ဒါမလို့အဲဒီကနေ့အမှန်တော့ဟိုဒီဟာလေးတစ်ခုကိုလည်းနောက်ဆုံးမိတ်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောပါမဟုတ်ပါဘူးအဲကျွန်တော်တို့ဓမ္မလက်မှတ်တငယ်ချင်းလည်းဖြစ်တယ် ရန်ကုန်ဓမ္မလန်ဒီဝိသုဒ္ဓိမဓမ္မလန်ဝိပဿနာရဲ့ဥက္ခရလည်းဖြစ်ပါတယ်ဥက္ခရကအပိတ်စကားလည်းပြောပြီးရုပ်သိမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လေးကျွန်တော်တို့ speaker တွေအကုန်လုံးလည်းအကုန်ကောင်းပါတယ်တတကြွလုပ်ပြီးတော့တတကြွလာပြီးတော့နားထောင်ပေးကြတဲ့ဓမ္မိတ်ဆွေတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဓမ္မယုံကြီးစောင့်နေပါတယ်ဟိုမှာကပ်ထိုက်တာကြီးလည်းလာပါတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဆရာလည်းနောက်ဆုံးဘာတွေသင်နေလဲဆိုတော့လောဘစွန့်မှုသာလိုရင်း ဆိုတော့လောဘတွေစွန့်ဖို့များများလိုနေပြီကျွန်တော်မှဒီမောင်စားဖို့ငွေတွေလိုနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလည်းပြောချင်ပါတဲ့တစ်ချက်ကတော့ဟိုဟိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာအလွန်ကောင်းကြိုက်တဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ဒီမောင်ကြီးကတအားကိုကောင်းပါတယ်အခုကျွန်တော်သိတယ်နော်မနေ့ကဆိုတော့ဟိုကောင်းကြိုက်တဲ့ခါကျကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်ရလဲဆိုတော့အပူဆောင်ငွေတွေကျွန်တော်ဖြည့်ပေးရပါတယ်ပထမနည်းနည်းပဲထင်တာအခုကတော်တော်များသွားပြီ300ကျော်လောက်ကိုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဟိုအလူခံတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะလောဘဆုံးဖို့ကျွန်တော်ပြောတာပါဆိုတော့ အောင်မြင်ပါတယ်ဒီပွဲကြီးဖြစ်မြောက်အောင်အဓိကကတော့ဒီဆရာကတော့ဒီရက်တော်တော်လေးပဲလေဆရာအချိန်အားကိုမထားဘဲနဲ့ပေါ့ဒီနေ့ညနေသွားမှာမနေ့ပိုင်းလွတ်လို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်ဆရာရဲ့ဟိုစေနာကိုလည်းဥခိုက်ပါတယ်လေးစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုရေသာခိုလိုက်ခဲ့ကြတာများပါတယ်များသောဖြစ်ရမညစ်ကြဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးပဲပေါ့ဟိုဆရာရဲ့ဟိုတော့ဝက်မပြောနဲ့ပေါ့နော်ဟိုမမိပါဘူးဆရာလိုအတိပတိလည်းမထိုက်ပါဘူးတကယ်ကြတော့ ဆရာလိုမကြတာလဲကျွန်တော်ကသဘောပေါက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲဆရာပြောသမျှကျွန်တော်ကဟိုနေသားကြသွားပြီဗောနော်နေသားကြသွားအဲ့ဒါဆိုတော့ဆိုဘရောမသူတို့ကလေဟိုဆရာဆူတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးအမှန်နေရွေးဆရာပြောတာဆိုတော့သူတို့နဲ့ကျွန်တော်ကွာသွားတော့ဆရာအမှန်ကိုပြောတာဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟိုစူးစမ်းချရအောင်ဗောနော်ဟိုဆရာလဲစိတ်တိုင်းကြအောင်ဆိုဆရာကဓမ္မယုံစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဘယ်နာပါဗောနော်ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့လိုမျက်စိလည်းမရှိတဲ့အပြင် ဆရာမအင်ဂျင်နီယာမျက်စိရှိတယ်ကျွန်တော်မှမရှိဘူးအဲ့ဒါလည်းဝန်ခံပါတယ်ဟောအင်ဆောင်တော့လည်းဆရာပဲလာကြည့်ချက်ပေးတာဆိုတော့လေဆိုတော့ဒီဆရာကိုဟိုပြောမှဆိုမှရှိတယ်ကျွန်တော်ဟိုကြောက်ပါတယ်နော်ဆိုဟိုဆရာလို့ activity ထိုက်ကြပါနော်ကျွန်တော်တို့တွေလိုပါသေးတယ်အများကြီးပဲနောက်ဆုံးဒီကြားထဲမှာဆရာလှုပ်ချင်တာတွေကလည်းဒီတက်မကဘူးများပါတယ်ဆရာဒီ smart living ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော် wise thinking နဲ့ဒီတမောင်ကြီးကိုစောင့်နေတာပဲဟုတ်တယ်မလား ဒီဓမ္မကြီးဆိုအကုန်လုံးစမကြကြနဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတွေကိုဒီလိုစမကြကြလေးနာရဖို့ဆရာကြိုးစားတာအောက်မှာထိုင်ကုန်နဲ့ထိုင်ဟိုငုတ်တုတ်လေးထိုင်ဖို့ဆရာမကြိုးစားအခုကျွန်တော်တို့စမလီမီလေးဖြစ်လာပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ wise thinking ထဲပေါ်ပဲခြံတော့တယ်အဲ့တော့အလုံးအသိဉာဏ်လေးတွေမြင့်တက်အောင်ဒီတဲ့ဒီကြိုးစားကြပါ နောက်ခါလာမဲ့ပွဲတွေတွေလည်း participate လုပ်ကြပါဒီနေ့မှာဘုချုပ်လည်းအများကြီးကိုလှူဒန်းပြီးတော့ဗောနော်ဥဆောင်ခဲ့တာအလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုချုပ်ဒီဓာကြီးတွေ အချိန်တို့အတွင်းမှာဒီဝေါ်ဒီဟိုတန်အစင်တွေရောပေါ့နော်ဒီဝေါ်လင့်တွေရောအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေရောအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဧပြီ9ရက်မှာ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့လို့ကျွန်တော်ပြောကြားရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နိဂုံချုပ်ရင်းနဲ့ထပ်ဆင့်ကုသိုလ်လေးပေးတဲ့သဘောပါဓမ္မဒါနတပ္ပဒါနဓမ္မဒါနစိနာတိတဲ့ အလှတကအလှမှာဓမ္မဒါနသည်အမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မနိုင်တဲ့လူတွေကဓမ္မကိုလှူပါတယ်ဒဏနိုင်တဲ့လူတွေကမြောက်တကုံမှာစမကြကြတိဆောက်မဟာတတ္တမဇောတိကဒဇဗိမာန်တော်ကြီးတွေခုနကရန်ကုန်တိုင်းဥက္ကဋ္ဌရဲ့တနာဆိုပဲလေးကိုမေတ္တာထားပြီးအကယ်၍များလှူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်တော်လည်းမဆက်မီဆန့်တော်လည်းမကွေးမီဆိုတာလေး သိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ယနေ့လှူခြင်းချက်ချင်းအလှူဒါနလေးပြုလို့ရပါတယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်သာဓုသာဓုသာဓုဓမ္မလန်းစကားဝိုင်းဒုတိယပိုင်းတွင်မိကုများမေးမြန်းပေးပါသောဓမ္မမိတ်ဆွေများနှင့်မိကုများကိုဖြေကြားပေးပါသောဆရာကြီးနှင့်ဆရာဆရာမအလုံးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ အစည်းအဝေး6ရဓမ္မလန်းစကားဝိုင်းပြမြောက်ခြင်းနှင့်ဗုဒ္ဓသာသနံစိတ်တန်တိတ်တုသုံးကျင်ရွတ်စုဖျားကြော့၏အခမ်းအနားရုပ်သိမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခမ်းအနားပြီးသွားတဲ့အချိန်ခါမှာ group photo ရိုက်မိအစီအစဉ်ရှိပါသဖြင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေများခိတခဏမြနေပေးကြပါယံလေးစားစွာဖြင့်မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။ဓမ္မလန်းစကားဝိုင်းအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးပါပြီရှင်။ ဗုဒ္ဓသာသနံစေတံတိတ်တထုဗုဒ္ဓသာသနံစေတံတိတ်တထုဗုဒ္ဓသာသနံစေတံတိတ်တထုသာဓုသာဓုသာဓု